добрый вечер. Я очень рад, что вы смогли сегодня найти э, на это мероприятие. Меня зовут Валдис, и я представляю правозащитную организацию Human Constanta. А, э, и есть несколько э, радостных для меня вещей, которыми я хотел с вами поделиться. Первый из них – это то, что мы четвертый год подряд, например, я принимаю участие в организации проведения недели просветительских действий в Беларуси против расизма, дискриминации и ненависти. И в этом году очень много организаций и инициатив к нам присоединились для того, чтобы пытаться говорить об этой проблеме, привлекать ее внимание, а, говорить о, об отдельных аспектах, проявлениях и проблемах, которые а, она несет, они несут для общества и для каждого индивида. В частности, а, вторая радостная вещь – это то, что у нас уже получается такая своеобразная традиция проводить э, здесь, в этом прекрасном пространстве, пункт э, встречи с э, выдающимися людьми, э, с представителями э, и профессии. Вот это, важно. это сегодня уникальнейшее. Предыдущие ораторы и спикеры, наши гости, они не э, заявляли о своей другой идентичности, которая выводит их за рамки понимания человека. Сегодняшний спикер, э, я очень рад, что у нас очередная будет встреча э, на очень э, важную для нас, например, по, э, тему. И Третья радостная э, для меня вещь, что именно сегодня будет встреча с э, о, социальным философом, международным правозащитником, э, заслуженным драконоведом и научным руководителем Международной школы прав человека и гражданских действий Андреем Юровым. Офигеть. И в частности сегодня мы предложили организовать встречу и попытаться вообще подумать, поговорить о том, а зачем вообще нужен расизм и все, что связано с этим. Вот. Э, я предоставляю слово Андрею. Э, после будет, ну, как бы, формат Андрей сам говорит о том, что это необычная встреча, где вот есть лекция, и вы пришли, послушали, ушли или не ушли. Да, возможно, да. остались навеки. Может быть. Может быть, перестали быть людьми или стали более чем... В общем, Андрей, да, спасибо. Ура. Да. Э, как было в объявлении сказано, это экспромт-беседа. То есть я вообще понятия не имею, о чем я буду говорить. Это я совершенно серьезно говорю. Вот есть некий план, э, который вы, наверное, читали, э, опубликованный, но я даже не помнил, что там написано, поэтому вот попросил Валдиса просто, просто написать его. Ну, просто, чтобы на всякий случай, мало ли, вдруг люди захотят на эту тему что-нибудь послушать, а я даже не помню на какую. Вот, поэтому я на всякий случай, значит, вот, вот он любезно мне, значит, все выписал. Вот, а, это совершенно серьезно э, Серьезно в смысле то, что я не знаю, о чем я буду говорить. Потому что говорю я обычно о том, о чем хотят меня слушать те, кто пришел. И в этом смысле, конечно, несчастные э, юзеры, вот потом, которые будут смотреть это все когда-нибудь, вот, даже сегодня, может быть, в прямой трансляции, или завтра, или послезавтра, или через 10 лет, или через 40-50 лет пересматривать как выдающееся событие, э, а, которое, собственно, войдет потом в аналы истории, сказать, многочисленных историй. Вот. Э, они, к сожалению, лишены возможности выбирать. То есть выбирать есть возможность у вас, э, о чем мы будем разговаривать. И то есть понятно, что у меня есть, э, как у человека, который много-много лет ведет семинары и тренинги по правам человека, у меня есть стандартные семинары, прям стандартные, и стандартные лекции. И там все достаточно понятно. Но когда я прихожу в разные аудитории, то я чаще всего действую прямо противоположным образом. То есть у меня нет стандартной лекции или стандартного семинара. Я пытаюсь разговаривать о том, о чем хочется разговаривать. Вот вчера, например, тоже был такой, но это была не, не беседа, а семинар экспромт такой. Тоже мы вот разговаривали про все на свете, сидели в э, офисе весны и разговаривали про разные вещи, э, связанные с э, так называемой концепцией гуманитарного антифашизма, глубинного антифашизма. То есть буквально, э, я помню, что, наверное, закончили мы, если я правильно помню, э, таким неожиданным пассажем о том, что в, там вдруг возник вопрос, вроде бы напрямую не связанный с темой, о том, а почему мы все время отталкиваемся от негатива. Ну, мы правозащитники, например, мы говорим там, ну вот, когда мы строим позитивную картинку, мы говорим обычно как? Права человека это когда там тебя не пытают, тебя не сажают в тюрьмы, тебе там не затыкают рот, тебе дают свободно собираться в таком пространстве, не разгоняют с дубинками, не запрещают тебе создавать какие-нибудь там неформальные организации, клубы и так далее. То есть вот все эти элементарные свободы, когда по большому счету тебе просто не мешают жить, не лезут к тебе, пока ты не нарушаешь там, не знаю, конституцию, ну, не проявляешь насилие по отношению к другим. Но эта картинка, она как бы негативная. В каком смысле негативная? Это то, чего мы хотим, чтобы с нами не делали. А вот какую мы предлагаем позитивную картинку? И неожиданно вдруг разговор вышел о том, что очень может быть, что позитивные картинки мы предложить не можем принципиально, именно принципиально, по той причине, что в эпоху постмодернизма никакая утопия невозможна, а позитивная картинка – это утопия. И мы даже стали вспоминать, какие вообще утопии были. И мы вдруг поняли, что э, почти все утопии последнего времени, они такие очень далекие от нас. Но имеется в виду, они не про нашу реальность. Ну, не знаю, утопия фильма «Аватар», или там утопии Урсулы Легуин, или еще кого-то. То есть это совершенно космические, далекие от нас утопии, которые мы никак не можем применить, или там утопии миров Стругацких. И, наверное, последняя утопия, которая... А, вот антиутопий очень много. Вот как раз антиутопий дофига. В мире постмодерна антиутопии это как раз очень адекватная вещь, которая подрывает вот как раз утопическое, то есть позитивное сознание. То есть в духе, в мире постмодерна не может быть позитивного нарратива. Может быть только взрыв того, что уже наработано. То есть мы не можем написать Одиссею, мы можем только издеваться над Одиссеей. Мы не можем написать Илиаду, мы можем только выстебывать всех этих героев. То есть мы, мы не способны, мы все, то есть не в смысле кто-то хороший, кто-то плохой, а такой мир, мир постмодерна, он предполагает взрыв всех смыслов и отсутствие позитивных нарративов. Вот нет. И нам пришло в голову, что последний, наверное, утопий, причем кто-то к ней относится позитивно, кто-то нет, кто-то из вас, наверное, ее хорошо знает, кто-то просто про нее слышал, ну, более-менее позитивный. Причем мне эта утопия не нравится. Но ну, вот последней утопией, а, с моей точки зрения, была книга Айн Рэнд э, «Атлант расправил плечи». Такая немножко капиталистическая, либертарианская утопия. Все, с тех пор я ни одной утопии не знаю. Но это начало 50-х. То есть я не знаю ни, ни, ни на русском, ни на английском, ни на а каком. Фукуяма. А, Фукуяма это разве утопия? Ну, как бы. Ну, нет, ну нет. Я имею в виду художественную да, я имею в виду некий, ну, полухудожественный, да. Фукуяма, э, ну, мне трудно к этому отнестись вообще, ну, это ну, длинный, интересный разговор, потому что с моей точки зрения в его э, знаменитом коротком труде как раз э, э, конец истории, он, э, у него есть абсолютная правда в одном. Он правильно назвал. Все остальное полная ерунда, как То есть вся, все, что он предполагал, что случится в ближайшие 5-7 лет, то есть разрушение тоталитарных и вертикальных структур, возникновение горизонтальных, как сейчас принято говорить, бирюзовых организаций, всего остального, все это полная фигня. То есть сейчас, например, ситуация с Китаем, который наконец отменил э, два пятилетних срока и фактически заявил о возвращении к империи, давайте честно это скажем, да, это как раз говорит о том, что Фукуяма ну, просто попал в божий свет как в копеечку. То есть вообще никуда и при этом, что это самая динамичная, саморазвивающаяся экономика, которая активно сейчас э, осуществляет экспансию в Европу, в Беларусь, в Россию, в постсоветское пространство. Нет, это неплохо, не хорошо. Это вообще не про, не про критику. Я просто имею в виду, что вот оказалось, что авторитарная, авторитарная модель оказалась супер успешной. И вся Африка сейчас под Китаем, а вовсе не под Европой и не под Америкой. Ну вот, вот это про Фукуянку. Да? Эм, ну, короче, я сейчас не хочу развивать эту мысль, Нет, но поговорить об этом, да. Позитивная картинка, вот. Как... Да, наверное, да, но это была такая немножко, она все равно была позитивной, э, не было картинки вот на будущее. То есть вот мы остановились на том, что, э, собственно, последний как раз э, момент нашей вчерашней беседы, который может перекинуть мостик вот к сегодняшней, это о том, что, ну, по-моему, даже это где-то запущено, вот, о том, что э, у Европы, например, нынешней, нету никакого позитивного образа, а что такое Европа через 20 лет. Ну, условно, ее образ это примерно то же самое, но чуть поменьше проблем с мигрантами, вот они чуть-чуть адаптированы, вот еще чуть-чуть повыше образ жизни, вот поменьше зависимость, энергозависимость от значит, э, нефти, газа, побольше ветряков и э, солнечных батарей. Ну, короче, вот, понимаете, это просто некие количественные вещи. То есть серьезные картинки, что через 20 лет мы будем жить в абсолютно другом мире, абсолютно другом. Вот просто мир будет не похож ни в чем, Потому что, с моей точки зрения, мы на пороге двух огромных революций, даже трех. Это новое великое переселение народов, безусловно. Это, безусловно, гендерная революция, которая очень многое сметет, особенно в традиционных государствах. И это э, революция, связанная с искусственным интеллектом и так далее. А? ну, скажем так, я имею в виду традиционалистские, то есть там, где очень сильны традиционалистские идеи. Ну, условно, давайте так, я, чтобы я потом могу раскрыть эту мысль, то, что мы условно часто называем патриархальными моделями. То есть патриархальное традиционное общество. Ну, вот классический пример патриархального традиционного общества, прям вот совсем классическую, причем внутри Совета Европы, это, например, Чечня. Вот территория Чечни. Вот чудовищно патриархальное, очень негибкое общество, с, очень сексистская, невероятно сексистская, очень эйджистская, очень националистическая, а, очень гомофобная, вообще очень нетерпим, очень ксенофобная. Дальше я могу перечислять. Причем я имею в виду общество. Понятно, что отдельные люди, выдающиеся, там могут быть совершенно другого типа. Но в целом я говорю об этом, потому что я там был много-много раз и много раз вел для чеченцев семинары по правам человека, и у меня там много вообще друзей и приятелей, Скажите, которых я очень люблю и уважаю. А почему эйджист? Они же наоборот вот. Именно такое. Когда проходит старший, все встают. Это а дискриминация? дискриминация? Просто отношение к молодым такое. К молодым? Нет. Вот смотрите, а, вот сейчас я, вот я в своем возрасте и в своем, извините, поле, да, или гендере, я сейчас очень адекватен для Чечни. Когда малай, э, э, мои молодые коллеги выступают лет 25, их более старшие коллеги слушать не будут. Просто не будут. Ну, просто будут либо своими делами заниматься, либо встанут и уйдут. А особенно будет проблема, если это будет девушка. Девушка-преподаватель. Причем неважно, она американка, вообще неважно, из Москвы, из Питера, из Минска, это вообще не будет иметь никакого значения. То есть, например, мужская аудитория, а еще, не дай бог, более старшая, чем она, ее просто никто не будет слушать. То есть, но очень пожилую женщину слушать будет и даже мужчины. То есть тут сексизм и иджизм, они как бы немножко друг друга уравновешивают. То есть пожилая женщина, она все равно пользуется авторитетом. Вот у меня есть несколько чеченок в почтенном возрасте, совершенно блестящих правозащитниц и ну, людей совершенно гуманистических взглядов. То есть я как раз к тому, что такие люди есть, там, их там немало. Но когда я говорю немало, то это, ну, наверное, процента 2-3, как во всей России. Вот сколько сейчас голосовало людей, условно, за гуманистические ценности. Нет, я не про то, кто голосовал там за президента, это мне вообще не интересно. А вот кто голосовал не за войну, не за аннексию Крыма, не за э, вот это вот милитаристский угар, вот сколько людей, вот из тех, кто проголосовал, сколько процентов? Ну, посчитайте. Мы же этого не можем знать. Э, ну, реально? Ну, давайте так, даже если подтасовки какие-то были, они были не больше 10% в целом. Понимаете, я, например, не верю, что Э, реальный результат Заявлинского вот сейчас показан 0,88%, хорошо, реально у него 1,2%. Вот ему отобрали 1%. Офигеть! 0,3% это так важно. Нет, символически это важно, действительно. 1,1% или 0,88%. Да, это сильный удар по самолюбию, я согласен. Но это не имеет никакого отношения к реальности. Я же вообще не про политику. Это имеет отношение к символической реальности. Вот я имею в виду 1% и так далее. Но если мы посчитаем, сколько людей воспринимает сейчас, условно, в России гуманистический тренд, то мы получим вот 2-3%. Я думаю, что, кстати, в Чечне их примерно столько же. Ну так, по большому счету. Вот. Но просто общество в России чуть менее патриархально в целом. Это вот к вопросу о моделях, да? А общество в Чечне чуть более патриархально. Но количество людей с открытым... Надеюсь, что в Беларуси их больше. Ну, тоже спорно было, что Явинский как его, символ не только мира выступал в программе, в том числе некоторых э, реформ и своей предыдущей политической деятельности, которые не добавляла очков в некоторых глазах, даже те, которые были за ним. Наверное. Я, да, я сейчас, опять же, я не хочу анализировать их программы, но я просто имею в виду, что, например, там э, а, Явлинский всегда выступал против, не совсем э, честное, но тем не менее, если пользоваться э, так называемой, так называемой, подчеркиваю, пирамидой масла, мы помним, что принадлежность это третья, вот она как раз посередине, третья важнейшая базовая потребность сразу после э, физиологических потребностей и безопасности. То есть на третьем месте некая принадлежность к некой группе. Нам очень важно принадлежать к этой группе и себя таким образом идентифицировать. И в том числе за счет этого обеспечивать другую безопасность. Не простую физическую, а психологическую и социальную безопасность. То есть мне безопаснее, например, когда я иду по городу, и я визуально принадлежу к большинству мне, скорее всего, безопаснее, чем если я буду явно вот просто физически отличаться, то, скорее всего, периодически на районе у меня будут бывать проблемы. Э, но это так. Окей, еще зачем нам расизм? Видите, как... Рационализация ксенофобии. А? Рационализация ксенофобии. Рационализация ксенофобии. То есть ксенофобия может нам быть присуща изначально внутренне, как просто некое чувство, да? но нам нужно это чувство как-то рационализировать. И мы начинаем его объяснять. Например, эти люди менее образованные, для них плохо пахнет, или они более, э, не знаю, более аморальные, или они более жадные. Ну, то есть нам, нам нужно как-то рационализировать свои вот эти вот э, тайные внутренние фобии, страхи и так далее. Еще, зачем нам расизм? Видите, уже сколько оснований. Вообще расизм – великое дело. Э, что бы мы делали, если бы расизма не было? Куда бы мы вообще девались бы без расизма? М? Ну, то есть, смотрите, мы сейчас фактически, э, перечисляя вот это вот э, разные основания, зачем нам расизм, мы вышли на самые разные пласты, от самых глубинных внутренних психологических причин до действительно всяких социальных, там кому-то работать, там еще что-то, там, принадлежность. Ну, то есть вот просто все, какие только можно э, пласты мы сейчас затронули. То есть, так, то есть оказывается, что расизм, в общем, вещь такая глубинная, вещь такая важная, и непростая. Я не знаю, вот в группе нас накинуло не кинуло про этот самый, про, фильм, про фильмец, да? Я не знаю, сколько из вас смотрели этот фильмец, мой любимый. Э, это «Звериный оскал патриотизма» из э, э, канала YouTube «Все как у зверей». Бросали в Фейсбуке, по-моему, или в ВКонтакте, где было? Ну, ссылка лежит. Ну, ссылка лежит. Посмотрите. Просто, просто сейчас было бы разговаривать чуть-чуть легче, в том смысле, что не надо было бы все это пересказывать. Но я и не буду, собственно, пересказывать, я вообще не люблю пересказывать ничего, что можно прочитать или, про, или посмотреть. Э, это очень хорошее такое 15-20-минутное э, видео о, э, собственно, основах национализма и альтруизма у животных. Причем в том числе у животных самых примитивных. Ну, например, пчел или муравьев. То есть даже не бликов. И действительно есть очень серьезные э, основания считать, что а, то, что можно ну, очень по-дурацки называть расизмом или патриотизмом, а, является частью, частью, безусловно, это некорректное название, но частью очень древних эволюционных механизмов, связанных с просто выживанием определенной популяции. Ну, э, у многих животных, кстати, не хищников, Э, очень часто внутривидовая борьба идет намного более жестокой, чем межвидовая. Ну, например, многие не хищники а, убивают друг друга за жизнь на определенной территории. Причем имеется в виду травоядные, не хищники. Да? Потому что на определенной территории может выжить определенное количество особей. Если придут чужие, вот, ну и другой проект придет на эту же территорию, мои дети не выживут. Но мой, мой биологический механизм хочет, чтобы мои дети выжили. Именно мои гены выжили. Значит, я не пущу таких же, как я, ну, например, таких же крыс, или таких же мышей, или таких же сурикат. Я их не пущу на эту территорию по той простой причине, что, что эволюционный механизм выживания будет э, делать все, чтобы защитить мне св свои гены, ну или гены близкого мне, близкой популяции, например, гены не знаю, моих братьев-сестер, а не чужой. И это беда в том, что это древнейший механизм. Он настолько древний, то преодоление его ну, является сложным. Нам сложно его преодолевать. Хотя вроде бы такие все уже развитые, эволюционизировавшие, у нас такие, значит, все большие головы, вот, мы так много думаем, но все равно, да, все равно э, это все очень сложно. То есть точно так же, как э, вот сейчас очень часто даже в описаниях э, ну, сейчас очень важная тема, действительно очень важная, тяжелая и так далее, тема харасмента. А, в смысле, уже теперь э, тема, скажем так, опубличивания этих вещей, да, которые часто замалчивались. И очень часто э, сексисты задают вопрос, а что это значит, вот они стоят и не убегают? Что это значит, они так себя ведут? Значит, значит позволяют харасменту происходить. И здесь очень, очень важная вещь, что у очень многих э, человеческих особей, неважно, мужских или женских, Э, на глубинном, подчеркиваю, глубинном уровне, таком дочеловеческом, есть всего, как вы знаете, три реакции в ответ на агрессию. да, всего три. Это бегство, ступор и ответная агрессия. Вот примерно треть особей отвечает ступором. И они становятся главными жертвами э, харасмента. Потому что те, кто убегает или дают сдачи, э, там другая ситуация возникает. А вот как раз те, кто... Здесь треть впадает в ступор. Причем неважно, мужских или женских в данном случае. Ну просто в отношении этого насилия важно, а в отношении в целом агрессии не важно. То есть просто, э, если бы женщины проявляли харасмент, то то же самое было в отношении мужчин. То есть треть особей вступали бы, попадали бы в ступор и тоже становились бы жертвами, по крайней мере, физических каких-то действий. Да, потому что не все могут бежать и совсем тяжело выходить на метапозицию, да, то есть человеческую реакцию. Потому что наша естественная биологическая реакция их три. А вот выход уже на метапозицию, например, один из выходов на метапозицию – позвать полицейских. Но это уже социальная структура. Мы специально придумали в обществе, специально изобрели инструменты, мы изобрели право, мы изобрели уголовный кодекс, мы изобрели законы, мы изобрели там, не знаю, всякие разные правовые системы, там права человека, не права человека, неважно. И придумали еще инструменты защиты. Но это, это, это, это некий метауровень. Его нет на биологическом Совсем. Его просто не существует там. И вот э, это, это очень важный момент. То есть момент в том, что действительно очень трудно отвечать с точки зрения метапозиции. То есть для этого нужно не, даже, не, даже не быть умным. Тут вообще ум ни при чем. Тут скорее нужно быть очень опытным. То есть человек, который может в условиях угрозы, агрессии со стороны другого быстро переходить на метапозицию, это какой-то очень опытный человек, который много раз там бывал и уже тренирован как переходить на метапозицию. А, обычному человеку это сделать трудно. Кстати, от интеллекта это очень мало зависит. Еще раз говорю, что ну, часто умники как раз становятся невероятными жертвами, потому что они в основном книжные умники, да, у них нет, вот, и наоборот, э, люди, которые выросли во, во дворе, у них есть опыт отстаивания своих границ и сопротивления. То есть, то есть в этом смысле как раз интеллектуалу легче стать жертвой э, э, агрессии, и, ну и собственной вот этой собственной реакции биологической, чем э, человеку, э, ну, как бы привыкшему к другим совершенно механизмам. Вот, э, и э, когда мы говорим, да, и в этом смысле, э, когда мы говорим о расизме, мы должны еще раз э, понимать, что здесь настолько много уровней от глубинного, древнего, эволюционного, не просто до человеческого, а я бы сказал еще даже до рептильного Потому что когда мы говорим, например, о э, муравьях или пчелах, то понятно, что это еще вообще другие совершенно нервные системы. И там уже это действует. Не говоря уже про более э, высоких животных с точки зрения там, развития нервной системы, головного мозга и так далее. Вот. Эм, я вообще сам лично довольно редко, э, последние, наверное, лет 15, говорю именно про расизм и довольно редко говорю именно вот. То есть несмотря на то, что у нас внутри есть такое, такая организация, она еще жива, ну, почти умерла, но еще жива. Называется она Международное молодежное просчетное движение, которое возникло в 1998 году. То есть в этом году будет отмечаться 20-летие полутрупа этого. Ну, когда-то она была активна очень, она росла, она была замечательной. Сейчас она к 20-летию превратилась в глубокого старика или глубокую старуху. Ну, так случилось. Вот, наверное, нужны какие-то механизмы омоложения, там, не знаю, что нужно сделать, юных любовников, любовниц, кошечек, собачек, я не знаю, надо придумать. Короче, короче что-то нужно, что-то нужно срочно делать, чтобы омолодиться и, по крайней мере, значит, снова вернуться в форму. Я просто к тому, что одна из первых, а, она устроена в том, что э, там не столько есть национальные секции, как раз это, это реже, скорее есть тематические секции. Ну, вот, люди собираются по тем темам ну, внутри. Внутри большого сообщества есть люди, которые собираются по тематическим сообществам. Одной из первых сообществ была молодежная сеть против расизма и нетерпимости. А, кстати, одной из первых э, тоже сетей или секций была а, молодежная просчитная сеть против гендерного насилия. Сейчас мы думаем ее возродить. Вот прямо сейчас. Ну, имеется в виду, чтобы... Ну, это, я, это, это, это офф-топ, это можно потом в конце поговорить. Тут имеется в виду, чтобы привнести снова именно правозащитный дискурс вот, в очень важную тему. Ну, просто тема гендерного насилия намного шире, чем только правозащитное. Тут очень много всего. А вот именно на стыке вот, гендерных проблем и проблем гендерного насилия и, собственно, теории прав человека, вот очень важно, чтобы было, как, была какая-то небольшая группа, которая в каком-то смысле могла говорить и на том, и на том языке. Вот в 99 году такая группа у нас была, а, причем даже международная. Вот, к сожалению, в последние годы нет. Так вот, одна из первых сетей была сеть против расизма и нетерпимости, а и вообще э, европейский подход, прежде всего Советы Европейские. Я очень много работал с Советом Европы, куда просто входит и Россия, Азербайджан и все остальные европейские страны, кроме Беларуси. Беларусь пока не входит, непонятно, непонятно войдет ли когда-нибудь. Турция уже была кандидатом в Евросоюз, Турция была впереди планеты всей, сейчас она немножко, немножко позади планеты всей. А так, а так она как раз была среди передовиков. Вот европейский как раз подход, Европейский прежде всего говорить о расизме. А я-то прежде всего говорю про а, другую немножко вещь, и я недавно обнаружил а, философ, как феминитив правильно философ? Философка. Философка. Философия. Как философка, может, да? Философка, да. А, философку и э, а, авторку очень интересную, которая при этом сама себя называет муж, э, то есть она феминистка, при этом она говорит, что она некропсихотерапевт. Вот, ну, вот как она себя называет, так я и называю. Э, я имею в виду Жюли Реше. А, и э, когда я прочел ее тексты, я совершенно офигел. Мне многие мои друзья говорили, слушай, она что, твои лекции по гуманитарному антифашизму слушала? Потому что, во-первых, она употребляет то же слово, что и я. Я чаще употребляю слово фашизм. Я вообще не, не в дискурсе расизма. Потому что для меня родовым как раз вот изменят даже по-другому. Более комплексным и более сложным явлением является фашизм, а расизм является одним из важнейших элементов, причем где-то он действительно вот эволюционно первичен, а где-то он, как ни странно, вторичен, потому что где-то он действительно является рационализацией. То есть иногда расизм возникает не как первичная реакция, а как вторичная реакция. Ну, классический вариант футбольные болельщики. Да, там нет часто никаких расовых и прочих и так далее. Но потом возникает очень сильная идентификация по принципу, например, цвета шарфа. Но ну, вы же понимаете, что это к цвету кожи, глаз и всего остального не имеет никакого отношения. К образованию, не имеет, к религии, то есть ни к чему другому. Да? То есть через какое-то время можно этот шарф снять и все, ты выходишь из этой идентичности. Но в тот момент, в этот момент идентичность очень сильная и часто приводит ну, к убийствам, к жестокости, к насилию. То есть это не просто я просто фанатею, а я фанатею до того, что я рискую своей жизнью и чужими жизнью в, этом же, когда я говорю про нетерпимость, нетерпимость это когда я э, начинаю уже проявлять, в общем, ну, либо руки распускать, либо призывать к насилию. Так вот, э, для меня, например, в этом смысле расизм в таком смысле может быть вообще вторичным. То есть у меня могут быть первичны совершенно другие вещи. Э, вот, и когда я, например, говорю о фашизме, мне была очень всегда близка концепция, которую предложил мой друг Даниил Гойский, это украинский социальный философ, которым мы даже две когда-то работы написали, вот он предложил знаменитую модель гуманитарного антифашизма, трехчастную, когда он говорил о том, что вот есть, то есть он, он выделил в фашизме три основных части. А, мне, например, очень нравится классификация Умберта Эко, я надеюсь, многие из вас читали его из «Урфашизм» или «Вечный фашизм». Но там 14, 14 признаков. Вот. Мне как рептилоиду, а я просто еще, я не человек, я рептилоид, но это так между делом, вот. Мне как рептилоиду очень трудно в голове удержать 14 пунктов. Поэтому мне очень понравилась модель Данила Горецкого, там всего три пункта, их легко удержать в голове. Вот он как раз предложил, что э, а, основными частями фашизма не как государственного строя, мы вообще сейчас не говорим про государство, а как некой идеологии, или точнее даже такого широкого культурного, культурного поля, а, то, что мы называем фашизмом, да, а, вот есть три элемента. Первый это как раз расизм или нетерпимость, которая как раз характеризуется тем, что мы либо призываем, либо творим насилие, либо призываем к насилию, либо призываем к дискриминации. Ну, например, мы считаем, что людей с определенным цветом кожи, или с определенным цветом глаз, или с определенной формой черепа, или, не знаю, определенного пола, или определенного возраста, нужно, например, поражать в правах. Ну, например, они не должны голосовать так же, как все остальные. Ну, потому что мы белые мужчины, да, а это черные люди, или женщины, или, не знаю, еще кто-то. Вот. Ну, тут, конечно, возникает тонкий момент, а, например, является ли такой дискриминацией, например, запрет голосовать детям белым, моложе 18, или не является. Ну, короче, тут возникает масса всяких тонкостей. Э, э, но, в принципе, а, когда мы говорим о нетерпимости, мы всегда говорим о двух вещах. То есть это призывы к насилию, либо, собственно, насилие, либо призыв к дискриминации поражению в правах. То есть мы считаем, что у всех должны быть вот такие права, а у этих людей должны быть права ниже. Поэтому мы их вроде как признаем людьми, вроде как, вот это тоже тонкий момент. Либо мы говорим, что это не совсем люди. Вот люди, но не совсем. Люди второго сорта, унтерменш, как в нацистской Германии. И вот это, э, собственно, первая вещь. Да. Вторая вещь э, фашизма – это то, что э, сам Данил Горецкий называет тоталитарным мышлением есть это даже не тоталитаризм как строй, это целый ряд вещей, сейчас не буду их долго излагать, если кто-то когда-нибудь пойдет на мой большой семинар, там мы про это говорим несколько часов, но такие, ну, очень важные признаки – это наличие некой великой господствующей идеи, ну, такой очень великой, там, великая нация, великая, знаю, великая религия, великая держава, там, не знаю, что ли. Короче, что-то очень великое. Великий вождь. Короче, нечто великое, по поводу чего не жалко ни своей, ни чужой крови. Это такое гипертрофированное э, все время желание находиться в иерархических положениях, что имеется в виду, когда над тобой и под тобой есть иерархические слои. То есть когда есть кто-то над тобой, кому можно передать э, всю ответственность, и есть кто-то под тобой, кому можно э, просто приказывать. Буквально вот в виде приказа и, и топотания ногами. То есть, то есть как бы ты постоянно находишься в такой дихотомии доминирования подчинения, причем одновременно. Ты доминируешь над ними и подчиняешься другим. Тебе это, тебе это важно все время находиться внутри. То есть все время находиться вот в этой, ну как, вот, как тюремные рамки, да, все время находиться вот там. Что есть кто-то над тобой, но кто-то важно, чтобы под тобой. То есть не быть шестеркой, не быть опущенным, вот где-то быть посередине. Вот это очень важно. А иерархия может быть очень длинная. То есть там может быть три элемента, а может быть там, не знаю, 66 элементов, 100 элементов. Ну вот где-то там, короче, где-то находиться вот посередине, потому что на самом деле наверху находиться, как ни странно, очень страшно и очень трудно. А, ну, для этого действительно нужно быть доминантным альфа-объектом. А, а внизу находиться тоже очень плохо, потому что там все об тебя ноги вытирают. А вот где-нибудь чуть-чуть посередине уже лучше. Вот, там. А, ну, вообще признаков тоталитарного мышления много, но вот я обычно четыре эти э, привожу. Э, третье – это, ну, кстати, страсть к толпам. То есть все время все время желание находиться в больших толпах, сходить большими толпами, бесконечные марши какие-нибудь, желательно с какими-нибудь символами. короче, все время вот получать э, адреналин от скопления большого народа, причем желательно, чтобы размахивать одними и теми же там символами, кричать одни и те же речевки, вот, и прям вот самым, самим себя заводить этим, лучше, чем алкоголем. То есть, то есть короче, вот постоянно, постоянное нахождение вот в этих толпах четвертый такой момент тоже, который можно отметить, он такой вроде бы более мягкий, но э, э, он тоже достаточно тоталитарный, это такое гипертрофированное стремление к порядку. Вот, кстати, именно на, по, по, вот именно на эту тему э, я всегда всем рекомендую смотреть фильм. Ну, я не могу сказать, что это прям шедевр какого-то там российского кинематографа, но он прям вот на эту тему, может быть, даже кто-то смотрел. Э, так, все, склероз дикий совершенно, э, как же называется, такой мюзикл, поставленный стилями. Вот если кто-то... Вот, вот он именно проект. Если вы помните, там, там комсомольцы хватали людей только по тому признаку, что они вообще-то не, не стриглись, да, одевались черти как. Это не были диссиденты. Они не боролись со старинизмом, Они не читали там подпольной литературы. Они, в общем, вели, честно говоря, достаточно моральный образ жизни. Ну так, по большому счету. Чего хорошего? пили там, неизвестно что жрали, трахались, то есть вообще, вообще вели не советский образ жизни и вообще, и вообще нездоровый, так, по большому счету. Но самое главное, почему они всех раздражали, они отличались. То есть, это, то есть сами стиляги там не были таким вот именно благородным протестом. Это не те люди, которые думали о том, как, значит, вот, э, не знаю, вот этот ужасный тоталитарный строй разрушить, как людей выпустить из ГУЛАГа. Э, нет, нет, нет. Как там бороться за свободу слова? Ничего этого у них не было совершенно. Это были просто, вот, просто такие вот тогдашние неформалы да, 50-х годов. И только потому, что они не очень, вот как раз не соблюдают порядок строгий. Вот не стригутся как надо, не одеваются как надо и так далее. Вот только за это они, собственно, подвергались достаточно серьезному, ну, вплоть, вплоть до насилия, достаточно серьезному воздействию большинства. Вот. И в этом смысле, кстати, вот я почему про это упомянул, что вот тут тоже есть почва для своеобразного расизма. Он возникает, он вторичен. То есть мы начинаем ненавидеть тех, кого мы считаем грязнулями, не соблюдающими порядок, вообще какими-то, ну вот очень часто, например, э, если нам кажется, что какой-то другой этнос, например, имеет другие гигиенические стандарты. И это очень часто бывает. Вот, вот они там, не знаю, реже, чем мы моются. От них сильнее пахнет. Там что-то еще. Они там, не знаю, регулярно э, на земле э, находятся, да, дети ползают по земле, по грязной, и это нормально, все перепачканы. Мы говорим, ну это же грязная раса, ну, мы-то чистая раса. То есть я просто имею в виду, что иногда вот этот порядок, он тоже ведет к расизму. То есть он как рационализация вот этого нашего э, стремления к очень сильному порядку. Потому что все должно быть упорядочено. А вот когда люди приходят и ну, ведут себя черти как, вот при, приходят непонятно какой одежде, Э, непонятно, значит, как пострижены, вот, вот непонятно, как сидят, вот, вот вместо того, чтобы сидеть нормально на стуле, они где-то там, значит, развалились, там, ну что это такое, непорядок. Вот. И, э, ну это я про тоталитарное мышление. И последняя составляющая тоже, кстати, э, может привести к расизму, последняя составляющая фашизма. Это как раз, э, ну вот, по Даниилу Гольскому, это культ агрессии и насилия. То, что он называет милитаризмом. То есть не просто допустимость агрессии в отдельных случаях само- и взаимозащиты, а именно культ агрессии и насилия. То есть мы говорим, что агрессия и насилие это, это правильный метод, это допустимый метод, он поощряемый метод. То есть только так нужно с этими. Потому что, как часто говорят в патриархальной матрице, а, если вы, э, то есть, э, скажем так, вашу доброту принимают за слабость. Поэтому если хотите вот действительно, вот, чтобы вас поняли, понял агрессивный и сильный человек, вы должны по отношению к нему быть сильным и агрессивным. И жестоким, по большому счету, потому что доброту типа никто не понимает. Сразу думают, что это вы слабый. Это элемент патриархальной матрицы, очень жесткой, которая, где как раз агрессия и насилие встроены в нее как важнейший элемент, а, элемент доблести. Ну, просто вот это элемент важный, там, не знаю, а, маскулинной социализации важнейший элемент вот такой принадлежности, да, что ты должен обязательно быть агрессивным, причем агрессивным милитарно. Ну, например, во многих культурах принято носить холодное оружие на поясе или какое-то другое. Или еще каким-то образом демонстрировать свою агрессивность. То есть это вот элемент культуры, это не просто так. <coughs> Вот. Мы не будем, конечно, сейчас говорить, что шпага это продолжение фалоса, это, это далеко, хотя мы понимаем, что это так, но, но, мы, но про это мы ни слова. Вот. Э, про это мы ни слова не будем говорить, это, это, это, это другая лекция, понимаете, это, это расизм и фрейдизм, <laughs> это, это, это как-нибудь в другой раз, что вполне возможно. Так вот, э, Даниил Горецкий предложил трехчастную модель фашизма, где как раз расизм, тоталитарное мышление и милитаризм являются тремя составными частями, причем которые друг друга поддерживают. И иногда, например, первично вообще агрессия, вот условно, э, я очень агрессивен, я там, вместе с пацанами регулярно выхожу на улицу. И однажды мы вдруг увидели, э, что там, не знаю, э, трех не очень хорошо одетых вьетнамцев. Мы им хорошенько наваляли. И потом мы решили, что, в общем, во-первых, вьетнамцам легко навалять, потому что, например, чеченцам или дагестанцам навалять трудно. Ну, если, если особенно вас трое, их трое, то это... А вот если вас трое, а вьетнамцев двое, то навалять легко. Вот. И это очень удобная жертва. Но потом ты начинаешь выстраивать уже как самооправдание российское. То есть начинается просто с того, что я напился, у меня кулаки чертятся. То есть я имею в виду, что иногда расизм вторичен. То есть иногда он... То есть, короче, из этих трех вещей первично может быть все, что угодно. Может быть тоталитарная идея первична. Например, я настолько верю именно в эту религиозную систему, что я готов всех остальных как неверных уничтожать. Что происходило в том числе, вот когда говорят, там, одна религия более агрессивна, чем, чем другая, я всегда там предлагаю вспомнить крестовые походы, вот, где, в общем, э, которые просто прошлись, э, как это, огнем и мечом вообще по довольно мирным и толерантным землям, где вместе жили довольно неплохо арабы, христиане и иудеи, э, создавали университеты, школы и так далее, и, в общем, как-то научились друг друга не резать. Но тут пришли, значит, закованные в броню довольно тупые и совершенно необразованные, кстати, не обладающие нормальными гигиеническими стандартами рыцарей. Я говорю совершенно серьезно. Вот они пришли примерно в 10-11 веке и там устроили, в общем, Армагеддец. Вот. И с тех пор, в общем, я так понимаю, в Палестине никогда не было. Вот, ну, на Ближнем Востоке никогда большого-то мира и не было. Нет, ну, наверное, при Османской империи все как-то было замирено. Но в целом, в общем, с тех пор там ничего хорошего, в общем, не происходило. Вот. А до этого как-то все было довольно мирно. Вот. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что вот ислам самая, там, не знаю, самая агрессивная религия, come on, ребят, ну что вы. Э, особ, особенно э, хорошо это проявляется сейчас в Мьянме э, со стороны буддистов по отношению к э, мусульманам, да? по отношению к мусульманам Рахинджи. Да? да, конечно, буддисты, самая мирная религия, такая мирная. То-то уже под 100 тысяч вырезали Рахинджи. Прям такие мирные вообще офигеть. Поэтому я бы, я, короче, я бы постерегся говорить о какой-нибудь религии, как о самой мирной. Вот просто постерегся. Даже я думаю, что на протяжении истории мы самую вроде бы мирную религию можем увидеть какой-то момент или какую-то страну, где она становилась совершенно бесчеловечной и творила геноцид по отношению к своим ближайшим соседям или людям, живущим бок о бок. Поэтому вот, вот это просто сразу предостережение, что есть какие-то религии очень значит, <laughs> мирные, мирные, мирные, а другие есть какие-то, значит, жутко агрессивные, и в них эта агрессия прям-таки заложена. Да. Кстати, вот э, ваше определение фашизма, это же, в принципе, ложится и на колониальную, и на колониальные испанские империи, британские империи. А... Понятно, что там не было, допустим, массового движения, но милитаризм был, допустим, тоже... Я бы не сказал, что там было тоталитарное устройство. Ну, Я, например, феодализм не сравнивал с тоталитаризмом. Так вот, э, вопрос в том, что эта модель тогда получается, что подходит по описанию к обществам, которые до, были до фашизма, да. До фашизма, да. Абсолютно точно. В моем описании да. То есть получается, что фашизм возник до фашизма. Да, абсолютно точно. Поэтому на своем большом семинаре я обычно начинаю вот эту часть про вот эту концепцию трехчастную гуманитарного антифашизма, я начинаю с притчи, которая есть абсолютно у всех народов. А помните, э, ну, все, наверняка белорусская притча. Сейчас, сейчас я скажу, вы скажете 100%. Когда умирает старик-отец, ему приходят сыновья, и он им раздает там соломинки или там колоски, прутики, да, в разных народах это разные растения, но всегда про одно и то же. И говорит, сломайте, они легко ломают, а потом он их пучок дает, и говорит, а теперь сломайте, и он ни хрена не ломает, они не могут сломать. И говорит, вот будьте, как он говорит, будьте как этот пучок, да? И у нас все по картошке, у нас, ну... То есть, то есть нет, нет в древних славянских древних славянских этого нет. Картошка? Come on! В каком веке у вас появилась картошка? В каком веке американская картошка у вас появилась? Come on! 18-19 век. А я говорю минимум про, там, не знаю, короче, я про ВКЛ. Еще никакой картошки не было. А, картошка была до картошки. А? Картошка была до картошки. А! Как фашизм до фашизма, так картошка до картошки. Я понял. Так вот, вот этот пучок, он и есть на итальянском фафашо. То есть и в этом смысле для меня фашизм, вот самое главное, да, не является синонимом плохо, ужасно. Он для меня синоним естественно. Это нормальная история, это нормальная притча для выживания этноса, или для выживания рода, или для выживания прайда, для выживания племени. Это нормальная история, с эволюционной точки зрения нормальная. Понимаете, да? Мы не можем подходить с современной гипергуманистической точки зрения к тому, что происходило даже, там, не знаю, в 15 веке. Да? Но... Тогда вопрос, да. что, собственно, рождение нации как таковых, а осознавание людей как нации, создание более, более общих, как вооружаемых сообществ, которые... Э, Часто являлось российским, но не являлось, например, фашистским. Так я говорю, что значит, фашизм все-таки ограничен в периодике каком именно с рождения национальных государств после французской а, революции. я Просто хочу понять, как... Я было. понял. Смотрите. Я... Применимость термина. Смотрите. А, э, мы можем его применять как хотим. распространять слово фашизм, например, на первый век, я бы не стал, не потому что э, там признаков этого нет, а потому что зачем? Ну, ну то есть, что нам это объяснит? Ведь, ведь понимаете, любые социальные термины, они хороши, если они что-то позволяют нам объяснять, какие-то какие, -то, процессы, что-то предсказывать. Просто обругать, что, не знаю, там Цезарь был фашистом, ну что нам это даст? Ну хорошо, ну обругали. Но ну, тем более, что, в общем, Муссолини как раз считал себя прямым преемником э, Рима. То есть он фактически э, говорит, да, Рим это было фашистское государство, древний Рим. Ну окей, Муссолини так считал. Мы можем сказать, что нет, конечно. То есть я имею в виду, что когда мы говорим да или нет, нам это абсолютно ничего не даст. Для... То, есть, то есть я не против говорить, что давайте не говорить об этом, э, там, допустим, э, раньше 19 века, и я согласен, а давайте, а почему бы нет, почему, давайте посмотрим с точки зрения этих трех признаков и более древние вещи. То есть и тот, и другой подход мне не кажется ну, глупым, да, или там невозможным. Вопрос заключается в том, зачем. Да? То есть всегда, когда мы строим какой-то конструкт, я спрашиваю, зачем. То есть зачем нам ту или иную, ну вот, например, была ли там, не знаю, орда фашистской, фашистским сообществом? Скорее всего, нет. Да, по целому ряду признаков. Нужно нам это сейчас или нет, я не понимаю. То есть для чего нам это? или являлись э, Тевтонский орден фашистской системы. Хорошо, ну, ну хорошо, мы сейчас вот дойдем все три признака. И что нам это даст? Это нам даст дополнительное величие и понимать, что э, давайте теперь тогда, э, как это, не Вторая мировая, а Грюнвальдская битва, вот она должна быть для нас источником вдохновения, патриотизма и всего остального. Но ну, если мы для этого... Нет, ну я не против, просто я имею в виду, что это вне моего дискурса. Вот. Но ну, я, например, когда меня спрашивают, например, про сталинское время, да, э, и спрашивают, вот как ты считаешь, было ли, например, э, вообще Советский Союз фашистским государством, я обычно отвечаю, что с моей точки зрения в целом Советский Союз фашистским государством не был, и даже при большевиках, вот в смысле 20-е годы, хотя там много было гадостей и так далее, я могу долго объяснять, почему я так не считаю, но считаю, что один период точно был абсолютно фашистским, это период примерно с 28 го с 30 го когда, собственно, вся национальная интеллигенция начинала уничтожаться везде, русская, кстати, тоже, и белорусская, и украинская, вся, вот с 28 по 53 год. С моей точки зрения, это абсолютно фашистское государство, чудовищно российское, где не просто интеллигенцию уничтожали, где целые народы э, в эшелонах отправлялись хрен знает куда, и две трети из них просто погибали в дороге. Да, то, есть, то есть творили настоящий геноцид. Тут даже, даже э, сомнений никаких нет. Да? Вот только что 23 февраля день депортации войнацких народов, 8 марта – день трагедии болгарского народа, впереди 18 мая – день трагедии крымско-татарского народа и так далее. Да? То есть, ну, абсолютный геноцид. Ну, то есть вообще даже, даже нельзя его, ну, даже по-другому назвать. Это ну, просто вот классический геноцид. Вот самый такой вот, как, как он описан, э, безусловно, абсолютно тоталитарное мышление э, людей, я сейчас даже не прострой, да, то есть великая идея, порядок, э, вот эта иерархия дикая совершенно, там все эти бесконечные шествия, толпы и так далее. И, безусловно, совершенно оголтелый э, милитаризм, в том числе даже довоенный. Да? Э, все эти песни, что малой крови на чужой территории и так далее, которые в 30-е годы пелись, это был совершенно оголтелый милитаризм. То есть, собственно, все время готовились к войне. И э, я считаю, что этот период с 28 по 53 был абсолютно фашистским. Вот прям именно фашистским. Про остальные периоды я просто не готов. Я, во-первых, не политолог, да, я поэтому не готов сейчас вот вступать в дискуссию, потому что, возможно, политологи, ну, так сказать, у меня сейчас там такие аргументы, сякие, я, в общем, я спорить-то не буду, пожалуйста. Но я же еще раз говорю, что я, мое убеждение, что в остальные периоды все сложнее, давайте так, сложнее, я не отрицаю, но сложнее. А этот период для меня, вот именно по этим трем признакам, абсолютно фашистский. То есть это была абсолютно фашистская страна. При этом, где были в том числе много хороших людей. Не в каждой фашистской стране живут одни фашисты. Там много, в общем, хороших, добрых людей, которые как-то выживают в этой стране. Кто-то в ГУЛАГе, кто-то просто выживает. Ну, так вот сложилось. Вот. Э, поэтому я говорю, что иногда мне э, вот эта трехчастная модель, она мне позволяет, особенно когда меня, например, часто спрашивают, глядя на какие-то современные движения, ну вот какие-то там молодежные движения, какие-то еще, мне говорят, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, а, Андрей, значит, вот, э, вот это вот э, фашистская организация или нет? Я всегда применяю вот эти три признака. Если я вижу только два, я говорю о том, что, скорее всего, она, допустим, фашизует. В свое время у меня был такой затяжной интеллектуальный конфликт, мы никогда не, как это, не рукоприкладствовали, никогда не, даже не публично не ругались. Ну так, как это, противостояние такое всегда было интеллектуальное, такое, ну как это, взаимное, наверное, такая, не то чтобы не любовь, но неудовольствие друг другом, это когда в России были очень популярны боевые антифа, конец 90-х, начало нулевых. И я, в общем, их э, позиционировал как э, фашизоидные антифашистские движения. Потому что они боролись с расизмом с помощью насилия, с помощью Вот. Понятно, что им не очень нравилось, что я их так называю. Но я их так называю. Но нет, я это не делал ни в каких статьях. Там, вот. Э, ну, то есть это, это было скорее в каких-то вот семинарских аудиториях, когда меня в лоб спрашивали, что вы думаете про боевые антифа. Я отвечал, что я думаю вот так. Для меня это слишком милитаристское. Но ну, там нет, ну, там нет никакого там, тоталитар, э, тоталитарной системы жесткой, там ничего подобного. Они достаточно эгалитарные, достаточно, ну, в смысле, антифашистские эти группы были достаточно горизонтальные, то есть сказать, что прям они были какими-то там очень жесткими, прям построенными, как, не знаю, какие-нибудь какие-нибудь первички э, большевистской партии в 1912 году, скорее всего, нет вот, скорее всего, намного более мягкие. Но милитарность есть. Поэтому для меня это просто, опять же, для меня же это повод скорее не ярлык навесить, а скорее задуматься о явлении. Потому что у меня же нет цели навешивать ни на кого ярлыки. Зачем это нужно? Ну, Цель другая. Потому что вот следующие, собственно, мы с этого отчасти начали в э, разговоре «Зачем расизм?». Там дальше э, вот у, у этой концепции есть другая сторона. Да, то есть первая сторона, когда мы говорим, что да, есть гуманитарный, э, в смысле вот такой есть трехчастный фашизм, дальше мы смотрим, какие ценности противостоят э, собственно, фашизму, и если мы их аккуратно начинаем выписывать, что противостоит, там, не знаю, расизму, милитаризму и там, тоталитарному мышлению, мы обнаружим, что такие ценности, там, свобода, ненасилие, человеческое достоинство, равенство, справедливость, ну, справедливость в смысле justice, ну и так далее, да, то есть какие-то, там, не знаю, верховенство права, то и если мы все их выпишем, ну там 5-7, то мы вдруг обнаружим, что на самом деле э, фашизму трехчастному противостоит только одна единственная, ну как бы понятная на, совре- на сегодняшний день идеология. Называется она идеология прав человека. То есть даже не либерализм, а именно, именно концепция прав человека. Вот она противостоит фашизму напрямую. Вот просто напрямую, да, утверждая достоинство отдельной личности, утверждая базовые, базовые, подчеркиваю, принципы равенства, базовые принципы Э, неприкосновенности личности и равенства, ну и так далее. Вот все, все эти вещи. Вот. И для меня это очень важно, вот, что никакого вообще антифашизма, вот как такового, современного быть не... То есть, то есть наверное, нужно, чтобы какие-то движения назывались антифашистскими, но мы должны понимать, что они будут абсолютно просто правозащитными. Они будут просто утверждать идеи, концепции прав человека и ничего больше. И этого вполне достаточно. А дальше, собственно, вот идет как раз переход к так называемой концепции глубинного антифашизма, когда мы говорим о том, что фашистские вот эти все три проявления, они не только э, э, сказать, вот, нам даны, да, они еще и очень естественны. То есть они связаны с древней эволюцией, они глубинны, они естественны. И самое ужасное, то, что в том числе есть в текстах Жюри Рише, э, почему, так сказать, я их сразу полюбил, эти тексты, а многие считают, что как-то мы то ли параллельно думаем, то ли она мои тексты читала, о том, что мы говорим, что в малых дозах фашизм э, нужен в любом человеке. То есть начиная с того, что мы все фашисты внутри, ну, маленькие расисты, там, маленькие милитаристы, маленькие агрессоры, маленькие диктаторы, маленькие рабы, то есть все это в нас есть, в каждом. Ну, кроме, наверное, как это называется там, святых, да, вот, просветленных, ну, есть какие-то существа такие вот особые. Я просто в этом ничего не понимаю, но какие-нибудь очень религиозные люди мне скажут, что нет, у святых этого нет. Я, конечно, ну, я святых никогда не встречал. Я, конечно, скажу, ну да, наверное, я, ну, я что вам буду как это, э, спорить что ли с вами? Наверное, вам виднее, что, наверное, у святых этого нет ни кого. Правда, если читать биографии христианских святых, то обычно они начинали, многие так, тоже у них сложные были биографии. Не всегда они сразу становились на путь глубинного гуманизма. Вот. Часто они начинали с милитаризма, агрессии, расизма и прочих вещей. Но это так, это просто, это просто замечание в сторону. Так вот, э, что эта вещь очень глубинная, очень древняя, эволюционная и э, в малых дозах, к сожалению или к счастью, неистребимая. То есть в каком-то смысле э, концепция глубинного антифашизма говорит о том, что э, себя фашиста убить не только нельзя, в смысле не надо, это еще невозможно. То есть и невозможно, и не надо. То есть в малых дозах он говорит часто правильные вещи, э, как ни странно. Но это длинный, собственно, разговор, которому сейчас а, ну, трудно к нему перейти. Почитайте Жюли Реше, я думаю, что вот ну, как раз этот текст, может быть, он поможет да, э, э, об этом подумать всерьез. А, а вопрос заключается в том, способны ли мы его контролировать. То есть речь идет о контроле над внутренним фашистом, а не об убийстве его. То есть не надо его как раба из себя по капле выдавливать. Его просто надо научиться контролировать. И тогда, в общем, ну, говоря юнгианским языком, надо начать контролировать, как это, надо подружиться со своей тенью. Ну, то есть внутренний фашист на юнгианском языке это, в общем, тень. Это то, что мы отбрасываем, то есть те наши черты, которые мы не можем в себе принять, и мы их отбрасываем, ну, например, на козла отпущения или на другого. То есть вот классический э, вариант «я не расист, ты расист» это совершенно, ну, как бы, э, расистская концепция. Да? То есть пока я говорю, что я не фашист, другой фашист, до этих пор я остаюсь на фашистском дискурсе. И только в тот момент, когда я говорю, что да, безусловно, я тоже фашист, и ты, скорее всего, фашист. Вопрос заключается в том, можем ли мы друг другу помочь стать чуть меньшими фашистами и начать контролировать внутреннего маленького фашиста в тебе и во мне, например, вместе. Вот этот разговор конструктивен, а разговор «нет, я не фашист, а ты фашист» это совершенно деструктивный разговор, который, собственно, ведет только к увеличению фашистского дискурса. То есть показывать на другого «ты расист» или «ты фашист», или «ты там тоталитарист», или «ты милитарист», он это ни к чему не ведет абсолютно. То есть, то есть это только множит вот эти вот, ну как бы, вот эти странные отношения. Короче, это вот довольно такая, такой любопытный взгляд, а, которому, ну, вот, который мне, как ни странно, близок, я имею в виду концепции гуманитарного и глубинного антифашизма. еще раз, концепция гуманитарного антифашизма – это трехчастная модель фашизма и то, что права человека является главной, ну, в современном мире такой главной явной, вот, ну, как бы социальной э, идеей, которая противостоит фашизму. А вот, конечно, когда мы говорим про глубинный фашизм, Здесь скорее, там, не знаю, какая-то внутренняя глубинная психотерапия, там, не знаю, дружба с собственной тенью. То есть, то есть тут, тут уже другие вещи, причем как на индивидуальном уровне, так и, видимо, на коллективном. Потому что я думаю, что у всех наших этносов и субэтносов дофига всяких, как это называется-то, ну, коллективных архетипов, всяких штук в коллективном бессознательном, а, с которыми тоже надо что-то э, делать. Потому что очень часто, например, это даже не чувство а отвращения к другому, а это чувство вины, которая нас заставляет при этом другого ненавидеть. Вообще мы очень часто ненавидим тех, перед кем мы виноваты, а не наоборот. Ну, как бы такая штука, да, то есть, то есть чувство вины может, застав... может порождать расизм еще больше. Ну, вот какие-то такие вещи. Да, может да. вопрос про идеологию прав человека, о вы говорите, угу. Mm -hmm. в принципе, э, эта идеология базируется на классическом либерализме в том числе. И, то есть это, ну, честно, я не видел никакого там конкретного там определения, да, там вот, mm -hmm. границ этого идеологии, да, и в принципе. Mm -hmm. То есть, если как юридически, я это понимаю. То есть, конкретно это зафиксированы бумаги, там, в ООНе, да, Mm -hmm. это какой-то набор принципов, который, кстати, расширяется и постоянно Mm -hmm. улучшается но как какая-то единая идеологическая концепция, это очень какой-то колосс, очень длинный ногах, потому что она берет именно из других идеологий э, принципов. А, вы знаете, может быть, может быть, да, и тем более, что я до конца не понимаю, что такое либерализм, потому что я за ну, последние... Либеральный там... концепт, типа Сай Берлин, там, я понимаю, но я слышал очень много подходов к либерализму, особенно в экономическом смысле, поэтому мне очень трудно оставаться, ну, в смысле, я имею в виду, что я, скорее всего, не специалист, и, скорее всего, я сейчас, ну, как бы, не смогу точно вот прям вот охарактеризовать, где заканчивается либерализм, и, например, начинается неоконсерватизм, там, где начинается неолиберализм. Короче, для меня это очень сложные вещи. Подчеркиваю, я не политолог, поэтому для меня это очень сложно. И я по образованию не философ. То есть, то есть для меня это сложные материи. А смотрите, по поводу колосса на глиняных ногах я даже с вами, скорее всего, соглашусь. Для меня э, вообще концепция прав человека состоит из трех простых вещей, правда простых, но при этом безумно сложных. Когда у меня есть лекция, которая называется «Права человека». Это безумно просто и невероятно сложно. А, первая концепция. Люди договорились. Люди договорились, что есть такое понятие, как человек. Примерно договорились о том, что это такое. И договорились о том, что люди, вот эти, эти существа под названием человек а, обладают некими особыми а, свойствами, в том числе а, нуждаются в особой защите. Вот, например, стол не нуждается в такой защите, а человек нуждается. Второе. Люди договорились. То есть у меня это совершенно договорная концепция. Люди договорились о том, что в силу вот этого первого пункта у существ под названием люди или человеки человечицы э, должен быть некий минимальный, очень маленький набор прав, совсем маленький. Причем они должны быть абсолютно универсальны. То есть этих людей нельзя убивать, причем, ну, в смысле, государство их не должно убивать. Оно не должно их пытать, оно не должно их содержать в тюрьме оно не должно им затыкать рот, оно не должно э, запрещать им исповедовать их религию, оно не должно их разгонять на свободных собраниях, оно не должно им запрещать объединяться в какие-то э, элементарные объединения. И еще, ну, например, не должно мешать доступу к justice, к правосудию. И даже обеспечить. Да? То, есть, такое, такая, то есть кроме негативных прав еще какие-то позитивные. Совсем, вот совсем минимум минимум. Наконец, третья вещь, вот третий пункт. Люди договорились, каждый люди договорились о том, что для всего этого создается специальная хрень э, под названием международное право прав человека. То есть все это закрепляется неким правом не, там вот были rights на втором месте, да, а здесь такое the law, то есть право. Вот это некие договоры, которые нельзя нарушать. И они специально международные, чтобы никакие местные, национальные и прочие, ни вожди, ни парламенты, и кто другой не мог это все отменить. То есть как бы мы говорим, что мы сразу договорились вот на международном уровне. Вот для меня концепция прав человека, то есть все остальное для меня инструментарий. Там, Европейский суд, комитет ООН, это все инструментарий. Вот для меня это договоренность о трех вещах. Что есть некие существа под названием люди человеки, которые обладают некими особыми, скажем так, нуждаются в особой защите, вот, я бы так сказал. Вот, ну, например, по отношению к э, неживому миру. А, есть э, у них именно в силу этого набор неких прав, а в силу того, что эти права есть, их надо как-то закрепить. И вот они закрепляются через правовые механизмы. Вот для меня права человека все на этом заканчивается. Все остальное для меня это там философия какая-то, это там либерализм, не либерализм, не знаю что. Вот все остальное для меня э, уже не идеология прав человека. Да? Вот, а, вот, а вот идеология прав человека для меня вот этот минимальный набор трех постулатов. И пока эти три постулата работают, я себя более-менее, то есть я, ну то есть для меня, например, ну это другая опять лекция, где я как раз себя лучше чувствую, чем даже вот, вот в этой теме, да, потому что я ничего не Нет, хотя, конечно, в детстве я был диким совершенно расистом, это сто процентов. Сейчас, да. И э, э, тема прав человека да, для меня вот фактически заканчивается на этих трех, вот, трех базовых постулатах. Все. Да, то есть я говорю о том, что э, для меня очень важно, что если эти три постулата работают, куда включены как раз человеческое достоинства, равенство и так далее, то я могу выживать. То есть для меня права человека это не про то, чтобы мы все были счастливыми. Это просто про то, чтобы нас с вами не, не сгоняли в Аушвиц. Все, вот про это. Или не делали с нами то, что сейчас делали недавно с антифашистами в России, из Пензы и Питера. Вот, чтобы это, то есть для меня права человека, чтобы это не делали с людьми. Причем не сказать, вы знаете, вот самое удивительное, я не хочу, чтобы это делали с антифашистами из э, Пензы, но я же не хочу, чтобы это же и с Брейвиком делали. Хотя к антифашистам из Пензы у меня много позитивных а к Бревику у меня никаких позитивных вот, человеческих чувств нет. Но я не хочу, чтобы с ним это делал. То есть для меня в этом смысле, в смысле именно прав человека, эти люди одинаковые люди. Я не хочу, чтобы это происходило ни с теми, ни с другими. Вот просто никогда. И это не должно быть связано с полным гендером, цветом кожи, политическими взглядами, чем и еще. То есть я также против, чтобы такое творили с Каддафи, который сам много чего так же, как я и против, чтобы такое творилось каким-нибудь там, э, не знаю, Мартином Лютером Кингом. Короче, для меня это не значит, что кого-то я уважаю, кого-то нет. Это не про уважение, не про любовь, это про другое. Это про желание, чтобы у каждого человека был вот этот минимальный щит. И вот, и вот чтобы эта конструкция работала. Вот для меня права человека только про это. И все. Вот я на этом себя ограничиваю. А дальше я уже действительно становлюсь социальным философом, рассуждаю про гуманитарный антифашизм, про то, про все, но это уже совершенно другая сфера. То есть это не сфера моей прямой профессиональной деятельности, где я занимаюсь правами человека. Давно была рука. геноцида со стороны буддистов по отношению к э, мусульманам, которые живут в, Мьянме. Это... То есть вообще не было? Да. То есть 300 тысяч беженцев в Бангладеш это фейк, которых да, э, да, слышал... Верховного комиссара по делам беженцев ООН зарегистрировал. Это все фейк. Э, я слышал эту новость, то мне кто-то говорил, что это фейк, и не стоит этому Понятно. верить. А так. вы, вы можете, ну как бы сказать... Доказать? Нет, я там не был. А, давайте так, есть источники, которым я верю. Например, таким источником является Верховный комиссар по правам человека ООН. Вот этот знаменитый принц, не помню какой он. Ну, короче, известный арабский принц, который сейчас до сих пор возглавляет правление Верховного комиссара по правам человека. На это жизнь довольно достойный человек, очень нейтральный, с совершенно блестящим образованием. Дипломат, уже не знаю, вот он утверждает, что это так его представители там были. Управление Верховного комиссара по делам беженцев, а, которому я очень доверяю, она работает в очень многих странах, а, и мне приходилось работать в том числе для того, чтобы, например, а, помогать беженцам из Центральной Азии, из России, кстати, даже из Беларуси в свое время, в 2010-2011 году, то есть я работал с этим управлением, в смысле как правозащитник, да? и я доверяю источникам. Это говорит международная амнистия, среди членов международной амнистии и функционеров это говорит Human Rights Watch, организация, где тоже среди э, исследователей, функционеров высокого ранга много моих личных друзей. То есть есть для меня доверенные источники. Я вам не могу сказать, то есть, понимаете, не могу сказать мамой клянусь. Вот не могу, да? Но, но я читал очень много текстов, подчеркиваю, очень много текстов, исходящих из очень а, от людей, которым я лично знаю и лично доверяю. Если э, немножко то есть если мы не говорим сейчас про масштабы явлений и так далее, является ли это геноцидом со стороны именно в целом э, буддистов по, стороне, по, по отношению в целом к мусульманам, скорее нет. Потому что, скорее всего, э, как я понимаю, это проводит правительственная армия. И мы не очень понимаем, как мирные, наверняка среди буддистов, мирных жителей есть масса людей, которые на это недовольны, они очень сопереживают э, своим, в том числе соседям, да, Э, мусульманам Рахинджи и так далее. Ну, то есть наверняка среди обычных людей, буддистов, есть масса людей, которые это воспринимают как трагедию, потому что это свою собственную трагедию, да, что так поступают с их соседями и наверцами. Это проводят милитарные структуры. Дальше. Э, то, что среди мусульман Рахинджи были радикальные группы, которые в том числе совершали теракты, это тоже правда. То есть, давайте так, там очень много сложных практик. Есть вообще такая история, что это Рахинджи Сорокин же это, э, есть, это есть. колонистами английскими завезенные. Я знаю. Силы. Но опять, вот понимаете, но ведь не этих же людей завезли, вот прям этих ну, конкретно. Понятно, но э, вся же суть вот Я понимаю. расизма, она же заключается Конечно. В Если вы говорите о том, что наверняка были радикальные религиозные элементы, нет, отнюдь даже, я думаю, они доставляют даже одного процента Но среди них были радикалы, которые начали провокации, в том числе насилие, уверен, что да. Может быть, даже они первые. Смотрите, я же сейчас не про то, кто первый начал. Да? Я просто, я же как правозащитник, у меня есть очень простая вещь. Есть государство. И государство должно заботиться обо всех своих гражданах. И черных, и белых, как вот в вчерашнем фильме. Да? То есть, неважно. Эти, э, эти граждане могут хотеть проявлять насилие. Эти граждане, наоборот, могут быть жутко мирными. Но государство должно обеспечить минимальную безопасность и защиту абсолютно всех. И это значит, что нужно не э, сотнями тысяч третировать людей, да, а как это, изолировать террористов, именно как террористов, а не как мусульман, да, и с ними работать отдельным образом. Я понимаю, что это очень сложно. Есть, ну, понимаете, да, как, как нормальный человек, вот не как безумный правозащитник, как нормальный человек, я понимаю, что это очень сложно. Но я понимаю, что так надо. То есть, если мы хотим когда-то э, более-менее, ну, сейчас я начну вообще ужасные пафосные слова произносить, ну не знаю там, гуманного миропорядка, там еще какую-нибудь фигню начну произносить. Ну, короче, если мы хотим, чтобы когда-нибудь на планете был более-менее, вот более-менее гуманный миропорядок, соблюдающий права человека, мы должны все равно призывать власти к этому. И я понимаю, что есть жертвы среди, наверняка, среди солдат мьянских, на которые эти, э, ну не будем их называть карательные, но частично карательные операции проводят. Наверняка есть. Понимаете, это очень сложный вопрос. Я сейчас просто говорю о масштабах трагедии, о том, что сотни тысяч сейчас беженцев в соседнем Бангладеше, это факт. И то, что большинство из них это дети и женщины, безоружный, беззащитный, это тоже факт. То есть это не, в смысле, давайте так, я, факт в смысле мне известный. Это значит, что я это прочел в достоверных источниках. Но я не готов, еще раз говорю, мамой поклясться, потому что я сам там не был лично. Да, вот, например, на чеченских войнах я лично был, а в Крыму я лично. Да? Я говорю, я вообще, честно говоря, Ну вот, ну да. Я надеюсь, что тут а, а, еще агностики есть. Все перережу, наконец то перерезать и все, и спокойно жить, да? И останутся одни атеисты и агностики. Понятно. И будет, наконец, счастье. Правда, потом агностики начнут резать атеистов, но это не важно. Это, это будет отдельный момент, сложный. Потому что момент, когда атеисты резали других, тоже был. Да, история печальная. Но это совсем другие атеисты, конечно, были абсолютно чем. Потому что современный атеист это человек, который противостоит, в общем, жесткой матрице, опять же, такой патриархально-религиозной, тот момент, наоборот, они были представителями собственной матрицы. Хорошо. И еще есть вопросы, идеи, темы для беседы А, да. У меня в голове просто я не помню, где это было, или у вас угу. Э, в предисловии а, э, беседы. А, простота фундаментализма. А, да, это было. Да, да, да. Это было. А, это было не у меня, да? Это... Смотрите, да, вот на большом с вами семинаре я как раз тоже уделяю этому достаточно много внимания. Сейчас это будет такая ну, демо-версия, а, ну, просто чтобы немножко а, как это, коснуться этой темы. Дело в том, что вот как раз Даниил Горецкий, и я вслед за ним, вводит такое э, любопытное определение гуманизма и фундаментализма, которое, ну, как бы нетипично, но мне оно очень близко. То есть он говорит о том, что фундаментализм – это вообще не про плохо. Кстати, если мы вспомним корни этого слова, не знаю, в курсе вы или нет, э, кто себя начал называть фундаменталистами в 20 веке, сами себя. Откуда вообще этот термин взялся именно в 20 веке? Причем вот именно фундаменталист. Это религиозные группы христианские в Соединенных Штатах. Примерно 10-20 век. То есть это никакого не имеет отношения к исламу, это никакого не имеет отношения к Ближнему Востоку, вообще ни к чему. Это это как бы американские религиозные группы, которые фактически, ну, такие неопротестанты, да, которые говорили снова, давайте возвращаться к первохристианству, вот христианству первых трех веков, к простоте. Ну, я не очень... Я сам, я сам тоже не христианин, поэтому я, да, мне сейчас трудно э, полностью разложить все эти вещи, да, я сейчас просто боюсь что-нибудь сказать, ну, какую-то неточность, да, но вызовы очень сложные. Давайте очень простые ответы. Ну, например, э, очень много мигрантов в современной Европе. Я знаю сейчас два ответа, которые дают. Первый – не пущать. Это дают как бы правые. Второе – мультикультурализм и, немедленная адаптация. То, что дают, так сказать, другие. А проблема заключается в том, что вот, когда-то на меня очень сильное впечатление произвела книжка, по-моему, называется «Убийство в Амстердаме». Я могу ошибаться. Автора я не помню, это голландец, который написал по поводу двух известных убийств, там, одному Э, там фактически убийство двух ультраправых. Причем один из этих ультраправых был геем, открыто. То есть там, там очень интересная история. Так вот, э, э, он, например, описывает вещи, которые, о которых у нас не принято говорить. Ну, например, о том, что во многих западных странах есть целые районы в крупных городах, так называемые районы э, телевизионных тарелок, где люди являясь гражданами этой страны, совсем не понимают местного языка, совсем. Они говорят на турецком, говорят на арабском, вообще не понимают. Или на каком-то своем африканском. То есть просто, причем они уже граждане втором-третьем поколении, в этом проблема, не в первом. Но они все равно, тарелки, в смысле, они слушают свою Аль-Джазиру, они не слушают местное телевидение, они вообще не в контексте. Вот они живут как в своем гетто. Дело не в том, что они какие-нибудь плохие, или в том, что они особенно хорошие. Вопрос а в том, что просто интеграция не происходит. Вот этот вот миф о том, что интеграция сама собой происходит, ой, посмотрите, как голосовали россияне, э, граждане Германии. Граждане России, граждане Германии. Посмотрите, как они голосовали на избирательных участках в Германии. Потому что нам же все время говорят, что надо в Евросоюзе пожить, и демократией ты сам пропитаешься. Вот им пропитаешься демократией и либерализмом. Знаете, не получается. Вот не получается. Вот все это фейк, к сожалению. А вот. Но я сейчас не про это. То есть в Москве очень мало меняется, То есть это только кажется, что Э, русский, попав, э, россиянин, в смысле, попав в Германию, сразу вот э, становится либералом и видит ценности значит, западного европейского мира и тут же значит, идет бороться за, за европейский мир против значит, там, всяких значит, гибридных режимов. Ничего подобного. Вот, так вот, а, вопрос заключается в том, почему я про это упомянул, да, что обе эти схемы сейчас работают плохо совершенно не значит, что я там против интеграции или против чего-то, да. То есть я просто понимаю, что они плохо работают, что они работали до поры до времени, пока мигрантов было мало, а когда, например, началось лавинообразное э, появление мигрантов, в том числе благодаря э, совершенно, ну, я считаю, преступной политике самих европейских стран в, э, на Ближнем Востоке. Но это отдельный вопрос, там, как они участвовали в бомбардировках, преступлениях против человечности и так далее. Сейчас я не хочу эту тему разбирать. Но в целом Проблема заключается в том, что те ответы, которые дает современный политикум, не глупый, не подлый, современный европейский политикум, это ответы очень простые, очень фундаменталистские. Я гарантирую, что ни одно из них не сработает. То есть проблема в том, что это простые ответы на сверхсложный вызов. А я, собственно, начинал с этого, что вызов сверхсложный. То есть невозможно это решить только адаптацией или только э, заградительными мерами. То есть меры должны быть более сложными. Ну, например, вообще подумать, а что нам делать с Африкой. Вот если вы посмотрите, например, есть знаменитые вот эти карты ООН, как живут люди южнее Сахары. Ну и там оказывается, что там 90% людей живут меньше, чем на 1 доллар в день. Ну вот все вот эти вот знаменитые таблички. Знаете, вот что нам делать с этим миллиардом людей, которые живут южнее Сахары? Нас это не касается всех. Вообще никак. Пускай там друг друга давят, душат там и так далее. А, или нас это как-то касается. Короче, проблема в том, что э, все ответы, еще раз которые я слышал, они, может быть, даже хорошие, но они фундаменталистские, в смысле простые. Короче, фундаментализм – это на сверхсложный ответ, э, на сверхсложный вызов, на сверхсложный вопрос у нас есть простенький ответик. Вот это для меня фундаментализм. Причем ответ, в который мы свято верим. Это тоже, тоже очень важно. Не, не ответ, который мы говорим, ну давайте попробуем. Это, это нормальное моделирование. Ну, то есть любая модель – это всегда упрощение реальности. Я просто по первому образованию физик, поэтому для меня легко вот как раз как раз я не гуманитарий, да, для меня очень легко отличать науку и моделирование от э, фанатичной веры. То есть фундаментализм это в каком-то смысле фанатичная вера в хорошие идеи. Вот, например, классический пример очень мимишного, ну, на самом деле нет, в кавычках на самом деле нет, но для многих, кто не читал подробности, для многих такой мимишный фундаментализм, это, например, деятельность мать Терезы. То есть вы почитаете подробно, что делала мать Тереза, то у многих из вас волосы дыбом встанут на голове. Не, она не резала детей, она не убивала никого, не насиловала. Просто в ее, например, больницах были запрещены обезболивающие. Просто запрещены обезболивающие. И люди в окна выходили от невыносимой боли. А так все хорошо. Потому что у нее были очень фундаменталистские, очень простые ответы. Как нужно. Вот она знала, как нужно. Понимаете, она из тех людей, кто знает, как надо. Вот у, у Галича, да, есть прекрасная песня. Бойтесь единственного только того, кто, знает, кто скажет, я знаю, как надо прекрасно. Вот проблема заключается в том, что она знала, как надо. Вот для меня фундаменталист это тот, кто знает, как надо. Не сомневается ни одной минуты. Он прям знает, как. Вот так надо, и все будет зашибись. Вот. А для меня, вслед за Даниилом Горевским, а, э, гуманизм это не про хорошо, не про любовь, не про счастье, не про э, там какие-нибудь слащавые штучки. Для меня гуманизм это про понимание того, то в современном сверхсложном мире никаких простых ответов у нас нет. Нам нужно будет искать очень сложные ответы. На, на сложные вопросы. Нет, естественно, простые вопросы могут быть простые ответы. А на сложные, к сожалению, вопросы нам нужно будет искать очень сложные междисциплинарные ответы. И понимать, что никакие простые решения не сработают, в смысле, сработают вот сейчас, а глобально нет. То есть, то есть мы должны быть готовы к очень сложным решениям. А, вот про это. Да? То, есть, то есть, короче, гуманизм это, это на самом деле очень сложно, потому что на самом деле действительно а, современный мир, ну, вообще современная цивилизация, жутко устал от сложности. Мы действительно последние 20 лет просто переутомились от сложности. А, мир настолько стал сложным, что с ним просто очень тяжело взаимодействовать. Нам хочется очень простых схем. Ну вот, нам хочется, наконец, простых решений. Как это? Простого человеческого счастья. Ну, мужского, трансгендерного, не знаю какого. Ну, простого, понимаете, простого, простого интергендерного счастья, понимаете, вот такого элементарного, да. А вот оно как-то не получается, потому что, к сожалению, нету вот этих простых схем. То есть они давно уже перестали работать. Вот, и вот это действительно один из серьезных вызовов, потому что, э, ну, еще одна большая сложность, э, как это, говоря языком э, матрицы, ну я имею в виду фильма. Да, я, кстати, вот первый фильм считаю, что хороший, его надо смотреть, а остальные я уже как-то не в восторге. Но вот первый фильм я считаю, что прям, прям, прям супер, прям вот смотреть, как это, масси. Так вот, э, там, если вы помните, была красная и синяя таблетки. Вот проблема в том, что современный фундаментализм, он не один. А к нам приходят, вот, знаете, наверное, вы видели в каких-нибудь кафе, ресторанах, э, есть такие для чая, вот больш, там много-много разных сортов чая. Вот ты можешь каком-то кафе. Вот к нам сейчас приходят вот с таким, с таким набором фундаментализмов. И они всех цветов. От ультрафиолетового до инфракрасного. Всех. Говорит, выбирай. И вот это сложность. То есть, когда тебе противостояло, не знаю, ты гуманист, тебе противостоит католическая церковь, там, в средние века, это понятно. Когда ты гуманист, тебе, право, э, так сказать, э, противостоит православие, самодержавие, народность, тоже понятно. Когда ты гуманист, тебе противостоит большевистский террор во главе со Сталином, понятно. Тут все понятно. А вот когда ты пытаешься быть гуманистом, а тебе, представ... а тебе говорят, знаете, у нас есть фундаментализмы всех сортов. Знаете, вот, вот либеральный фундаментализм, вот христианский, причем отдельно христианско-католический, отдельно христианско-пакистанский, причем много протестантов, естественно, да? вот отдельно христианско-православный, причем христианско-православный РПЦ, есть еще протестан... э, христианско-православный не РПЦ. Вот у нас еще тут набор целый а есть еще либеральный, а есть неоконсервативный, а есть правый, а есть вот такой левый, а есть троцкистский, а есть не троцкистский, а неомарксистский, а есть еще вот, вот анархистский, а есть анархистско, эм, э, анархосиндикалистский, а есть просто анархистский. Вот, вот у нас вот набор целый. Выбирай, какой фундаментализм тебе больше нравится. И ты, собственно, а ты, ты понимаешь, вот, вот она свобода. Свобода же выбора. Понимаете, свобода выбрать из фундаментализма. Ну. Но это действительно безумно сложно да. перечислили сейчас, вы говорите, что все вот эти, то, что вы перечислили, предлагают простые решения. То Давайте есть вы понимаете, что есть какая-то там абстрактная наука, да, которая Нет. там э, которые знают, как ну, сложные, а никто не слушает, вот в эти диалоги заигрались, короче. Поэтому... Нет, я так не говорю, я же не знаю. Как. Ну, вы фундаментализм называете по всему вместе. Смотрите, я называю фундаментализмом, давайте так, я сейчас не знаю ни одной серьезной политической идеологии, которая бы всерьез предлагала сложные решения. Ни одну. Наверное, эти же идеологии когда-то были намного более сложны. Я утверждаю только следующее. Каждая из этих идеологий имеет свою гуманистическую и свою фундаменталистскую часть. Каждая из них. Внутри либерализма есть э, гуманистические и фундаменталистские черты. Вопрос в том, что чаще всего нам предлагают как раз фундаменталистские черты. Вот оно, вот оно решение, вот она пилюля, выпей и все будет замечательно. То есть вопрос для меня не в том, что какие-то хорошие, а какие-то плохие. Или есть какая-то метапилюля прекрасная, я ее не знаю. Я не думаю, что никакой метапилюли не существует. В этом вся проблема. Нет красной таблетки, ее вообще не существует. Я про то, что вы, когда называете шпунтванистом, вы сами находитесь в каких-то отношениях и прочее. И то, что вы для вас там, вы говорите, что это простое решение, для собственно говоря, вы, вы сами пристрастны. Вы сами Наверняка. Находитесь вот как... Вопрос в том, рефлексирую я по поводу своей пристрастности. Все почти Да, правда? Неужели? Нет, я боюсь, что вы, как прекрасный человек, судите по себе. Нет. Э, я думаю, что 99% рефлексируют Нет, редко. Я имею в виду те, кто люди создают зачем фундаментализм, а те люди рефлексируют достаточно много. Немного. Я думаю, что не немного. Я думаю, что часто фундаментализм происходит не потому, что люди хотят вреда. Я не думаю, например, что мать Тереза много рефлексировала. При этом я думаю, что у него было горячее сердце. Понимаете, фундаменталисты часто, фундаментализмы часто, часто создают люди с горящим сердцем. Вот как ни странно. И хотящие хорошие. Это очень редко законченные мерзавцы. Очень-очень редко. Часто это вообще прекрасные люди. Вопрос как раз для меня скорее в нерефлексивности и не в способности оценить собственный придуманный фундаментализм всего лишь как некую временную модель. Вот понимаете, если вы мне сейчас скажете, что то, чем я занимаюсь всю свою жизнь, а именно правами человека, является очень несовершенной моделью, которая, скорее всего, лет через 15-20 будет полностью пересмотрена, и мы перейдем к какой-то другой модели защиты, защиты индивидов, а не через права человека, я, скорее всего, пожму плечами скажу, возможно. А я не знаю. А я откуда это знаю, да? Я понятия не имею, понимаете, у меня нет, э, то есть я не готов за права человека никого убивать, в общем, проблема. То есть не убивать, не умирать я не готов, в отличие от матери Терезы, которая готова была и умирать, и убивать людей за свои идеи. Очень благородный. Понимаете, для меня э, фундаментализм это про э, в каком-то смысле про фанатизм. Простите, но извините, вот да. те же самые голландские э, ребята из э, за, миротворцы тоже не готовы были убивать за права человека и ушли с э, э, в, в Сербии. Ну, угу. как бы в Сербии. В Сербии, кстати. Понимаете, вот как бы вопрос в том, как тогда противостоять насилию. То есть вы говорите, это... что все, все плохо, да, есть отправо, да. есть непротивление, да, и прочее. А я разве призываю вас к пацифизму? <laughs> Я, по-моему, никогда к пацифизму вас не призывал. Я призывал лишь не быть милитаристом и не культивировать агрессию насилия. Я, например, сторонник ограниченного насилия. А как это Я не пацифист. За права человека? Вот прямо именно за права человека я убивать никого не буду. Давайте так, готов ли я э, защищать какое-то меньшинство от насилия большинства, если я понимаю, что моя жертва будет... Понимаете, когда мне э, мои друзья э, в, э, из Донецка и Луганска писали, а я в это время был в Крыму, в Крыму уже было довольно спокойно, ну, потому что уже все было оккупировано, да, они мне писали, почему ты ничего не делаешь? Я говорю, знаете, я могу сделать только одно, я могу лечь под танк. К сожалению, моя жертва ничего не остановит. То есть она будет бессмысленна. Хорошо, я лягу под танк. Потому что я против всей этой ужасной войны. Ну, в смысле, под российский танк. Да? ну что я сделаю еще? У меня э, что, я должен взять базук? То есть что, как я могу это остановить? Понимаете? То есть у меня есть свои методы, как там у правозащитника. Они неэффективны, они здесь не работают. Сторонник ли я, например, ввода максимального количества миротворцев по всему периметру ДНР, и ЛНР, безусловно, сторонник. Э, могут ли из этих людей кто-то пострадать и умереть? Да могут но они не убивают за права человека приходят. Это очень важная вещь. И они прекрасно понимают, насколько эта модель, скажем так, несовершенна, а, малоэффективна и, в общем, ну, ну да, ну все, все, все на самом деле очень плохо. И в этом смысле для меня, например, очень важный фильм про это «Отель Руанда». Да, вот он как раз про это. Про позицию э, умытия рук и позицию все-таки активного ну, как бы активной защиты. Подчеркиваю, я понятия не имею, что нужно делать. Понятия не имею. Нужно ли бомбить во имя демократии? Я не знаю, у меня нет ответа. Понимаете, у меня нет ответа. Я не думаю, что то, что, например, сделали Соединенные Штаты в Ираке, это было правильное действие. А вот что нужно было вместо этого делать, я не знаю. Я правда не знаю. У меня нет никаких ответов. То есть, скажем так, если бы меня кто-то спросил, сказал, вот, дорогой Андрей Юрьевич, вот есть группа международных экспертов, куда входят, кстати, и военные эксперты, и правозащитники, и юристы, и так далее. Вот, пожалуйста, у вас два месяца, чтобы вы для ООН придумали что-то, что делать с Ираком. Потому что Хусейн регулярно бомбит курдов, да, и это безобразие, это тоже геноцид. Наверное, я бы получал, придумал бы я там что-нибудь или нет, понятия я не знаю. Я не такой умник, я понятия не имею. Но я бы с удовольствием об этом подумал. Но у меня нет ни одного ответа, я не знаю, что делать. Я не знаю, что сейчас делать с э, э Восточной Украиной. Я понятия. я не знаю, что делать с Сирией. Потому что вход турецких войск на север Сирии, в общем, не, не сильно лучше того, что там творят сирийско-российские войска, понимаете? Ну вот сказать, что, понимаете, вот, например, э, когда я разговаривал еще 4 года назад с правозащитниками известными, потому ездил в Сирию, я специально спрашиваю, а есть там ну, как бы Д'Артаньян, все квартиры? Там, там сплошное насилие. Просто одни побольше, другие поменьше. Там, ну, то есть есть совсем чудовище, как ИГИЛ, в скобочках, запрещенная в России организация. Вот. И есть э, более-менее там почти жертвы. Там, ну вот часто в каких-то районах курды как раз, еще кто-то. Но в целом там, там все нехороши. Там Асад где-то еще посерединке. Он, конечно, чудовищный мерзавец, но он где-то посерединке. То есть проблема как раз в том, что там нету, вот, вот сказать, вот, вот там есть светлая, давайте ее поддержим, а вот эти силы темные. Там все безумно сложно. И, и как раз если мы пытаемся действовать, исходя из того, что вот мы этих поддерживаем, а этих мочим, я боюсь, что как раз вот это, вот, вот, вот это простые схемы. Если вы спросите, какая сложная, а я не знаю какая, мне думать надо много. Я так не умею, я очень тугодум. Меня просто Понимаете, я просто не занимаюсь этим размышлением. У меня так, э, я работаю обычно часов там 17-18 сутки. У меня нет времени отдельно подумать про Сирию. Если меня спросят специально, я буду понимать, что мое мнение для кого-то значит, я сяду и подумаю. Я специально не думаю, у меня нет на это времени и сил. То есть я думаю над тем, по поводу чего у меня есть время и силы. Например, по поводу того, что делать э, в Украине, меня регулярно спрашивают. Мы проводим совместные круглые столы, там Украина, российская, там, европейский и так далее. И там, конечно, все очень плохо на самом деле. Я имею в виду очень плохо, потому что, в общем, опять ситуация чуть-чуть сложнее, чем она рисуется, например, многими даже очень уважаемыми силами. Ну, например, э, там ситуация чуть сложнее, Скажи не сильно, но чуть сложнее, чем, например, она видится многим украинским правозащитникам. Не всем, некоторые как раз понимают всю сложность, а некоторым она кажется чуть более простой. Но ну вот она там чуть сложнее. Вот. И поэтому там просто одномерные решения практически уже не сработают. А там, там нужны какие-то очень, очень сложные комплексные решения. есть так же, как я не хочу вообще на эту тему рассуждать, но я совершенно не понимаю, как можно там, что делать с Крымом. Вот, вот как это, вот, что с ним сделать? То есть я понимаю, что, что его нельзя держать в составе России, это незаконно. Но что с ним делать, я не понимаю. У меня нет Просто взять опять с людьми куда-то. То есть я не понимаю, что с этим делать. Нет, с точки зрения международного права понимаю. Внимание, вот, чтобы э, там пишется. Да? С точки зрения международного права все понятно. А вот с точки зрения живущих там людей я не понимаю. А если провести референдум? Уже провели. <laughs> Уже провели нормально. Провели под словами автомата. Давайте так. Давайте так. Еще раз. Смотрите. Когда я бывал в Крыму, и до этого, там несколько украинских правозащитников прям вспоминают, что я им сказал примерно э, в восьмом или девятом году следующую фразу, что если вы не измените здесь свою политику, ну это к политикам, да, а не правозащитникам, то вообще у вас в Крыму снова будут большие проблемы. Крым очень недоволен политикой, в том числе, кстати, и Янукович. Очень недоволен. Он очень недоволен Киевом. Это так было. Но скорее это был местечковый сепаратизм, не пророссийский. То есть, стал ли он доволен нет, конечно, вопрос в другом. Давайте так. Вот, вот я, я почему не хочу это продолжать, потому что мы сейчас вот, вот этим диалогом наверняка очень многих людей обидим, да, вот, которые будут это смотреть. Я не хочу этого. У нас все-таки про расизм сейчас, а не про порождение расизма дополнительного. Э, э, значит, беседа, экспромт. Я лишь к тому, что вот просто взять и просто сделать сейчас невозможно. Там весной 2014 года, наверное, еще можно было, а сейчас невозможно. То есть давайте так, это надо решать, это нельзя так оставлять. Но простых решений здесь уже больше нет. Ну потому что, вот, ну потому что, потому что все, потому что мир меняется. Вот их нет простых. Вот. Здесь, если вернуться к теме расизма. Да, э, давайте. Вы как правозащитник, э, работающий постоянно в публичном поле, терминология, какая может использоваться, какая нет? Потому что часто с расизмом связана тема язык вражды. Является ли проявлением расизма употребление, например, слова там, негр, цыган, э, либо это Смотрите. в русскоязычной среде это Смотрите. Я, я сейчас дам, в общем, ответ довольно неполноценный, потому что я все-таки занимаюсь прежде всего а, прямыми нарушениями прав человека. Прямыми нарушениями. Является ли нарушением прав человека оскорбление одного, одним человеком другого? Скорее нет, чем Нравится ли мне это? Нет, не нравится. Я стараюсь не использовать язык вражды и стараюсь всем журналистам говорить о том, что его лучше не использовать. Потому что если, например, людям не нравится, э, как э, упорно зачем-то, я не знаю, кто ей проплачивает, почему «Медуза» оппозиционная упорно пишет «Белоруссия», вот какого хрена она не пишет «Беларусь», я не понимаю. Я не понимаю, что это за расизм такой, в чем тут проблема языковой. Вот, вот мне он непонятен, да, я не могу никак объяснить Почему та же Медуза, я не говорю про Итатас, почему та же Медуза упорно пишет Молдавия, а не Молдова, я не могу этого понять. Понимаете? Мой слабый рептилий мозг не может это осознать. Почему так происходит? Да, фашизм корректора, возможно. Но если бы я был главным редактором, я бы уже давно этого корректора бы эм, попросил бы изменить, изменить свою корректорскую политику. Потому что вопрос заключается не в том, как правильно. Знаете, с точки зрения правильности многое очень неправильно. Вопрос заключается в том, как э, для людей важно, чтобы не чувствовать себя оскорбленным. Поэтому я, например, за последние там, 3-4 года, наверное, там, в 5-6 раз стал больше феминитив использовать, чем э, там, за предыдущие 2-3. А до этого я вообще их не использовал. Да? Э, потому что, их кстати, не использовал по очень рациональной причине. Нет, рационально. Они удлиняют речь. Неправда удлиняют, потому что, например, нужно обязательно начинать участницы и участники. То есть в два раза речь и у меня было очень рациональное, внимание, расистское обоснование. У расизма всегда есть рациональное обоснование. Причем честное, рациональное. Но вопрос, а цель-то у меня какая? У меня цель дальше расизм продвигать э, своим языком, потому что, как один мой друг совершенно правильно сказал, язык это фашизм. Вот язык сам по себе фашизм. Через язык мы транслируем либо фашистские конструкции, либо наоборот конструкции терпимости. И вот для меня очень важно, что если мой главный инструмент, это язык, я пытаюсь через язык, ну насколько могу, да, у меня не всегда получается корректно, насколько могу, стараюсь транслировать какие-то конструкции терпимости. Понятно, что как любой, любое существо не, не безумно умное, не там страшно толерантное и так далее, и, в общем, ну, все равно достаточно примитивное, у меня не всегда это все хорошо получается. Вот. Но я просто к тому, что это, это точно не вопрос прямо вот в строгом смысле прав человека. Для меня права человека начинаются в тот момент, когда расизм выступает в виде, я уже говорил, прямых призывов к насилию или к дискриминации, даже, даже не действия призыва. чем, кстати, очень интересно, американское понятие свободы слова, там можно призывать к насилию и дискриминации, а европейское нет. То есть, то есть Европа более ограничена. То есть я, например, не могу говорить, что я призываю к дискриминации по отношению к мужчинам, у которые, которые носят длинные волосы до плеч, вот я призываю к насилию над ними дискриминации. В Америке это нормально, в Европе это будет воспринято как язык вражды. Ну, то есть, есть границы, да? Но когда я просто говорю, что там как-то оскорбляю, это про оскорбление. Это другая немножко вещь, да? Ну, короче, здесь, здесь просто в этом поле очень много всего. Потому что все-таки мы должны помнить, что права человека как конструкция – это про защиту меня как индивида, не от других людей, а от государства. Потому что от других людей как раз придумано государство. Ну, в смысле, она должна как общее благо там, иметь полицию и так далее. А вот как меня защитить от государства? Вот, вот это была совершенно новая идея. В чем ее новизна? Да? Как мне защититься от соседа, понятно. А вот как мне защититься от, от полицейского, который приедет на мой вызов и меня утащит в черном воронке, вот от него-то мне как защититься? Вот это вот, вот, вот это, то есть появление вообще концепции прав человека, оно было связано именно с этим поэтому вот для меня тут, ну, короче, в вашем вопросе есть очень много и межличностных отношений, и понятия просто э, в Уголовном кодексе оскорбления, и всякие другие вещи. Вот. Я все-таки э, разделяю две вещи. То есть первое, да, это мой язык, но это, это не про права человека. А второе, это про то, что права человека начинаются в тот момент, когда мы вызываем к насилию и дискриминации. Вот в этот момент, причем эти призывы поддерживаются властью. То есть, как это, действие либо преступление. по отношению, там, не знаю, к вот таким людям, по отношению к ним можно призывать. Если власть такое говорит, для меня это начинается нарушение прав человека. Когда власть говорит, что по отношению вот к таким людям можно призывать к насилию, а вот к другим нельзя. Вот. Ну понятно, что выбраны могут быть кто угодно, по любому признаку. Да. Вопрос. Ну, мы все это время mm-hmm. говорим про политику, права, юриспруденцию, в том числе, кусок. И э, ну, мы почти не говорим про экономическую mm-hmm писали ну, в своей там, Академии прав человека, да, она все-таки не включает в себя никаких нет. экономических гарантий. Нет. И нет. поэтому, допустим, режим, ну, даже после отмены режима э, протеидов в ЮАР, мы mm все равно получаем очень российское сегрегированное общество, где есть, mm то есть где расовое, допустим, угнетение предоставит классовое, условно говоря, и наоборот. Mm То есть если мы говорим про расовое, то типа, мы защищаем, да, а если это включается какое-то такое более сложное экономическое разделение, это как ну, как бы, как, что делать туда? Почему Хороший да? вопрос. Смотрите, вот как раз с моей точки зрения на этот вопрос современная концепция прав человека не отвечает. Вот фундаментальных прав человека. Да? Вот когда мы в права человека уже все, право на дом, право на там, не знаю, на 10 жен, 15 мужей, вот когда мы сюда все вот это включим, то есть условно право на счастье. Вот американская концепция, вы помните, это не право на счастье, а право на стремление к счастью. Американский Э, ну не Конституция, а Декларация независимости, написано право на стремление к счастью. Но это не право на счастье. Никто, не, никто тебя не обязан делать счастливым. Ты не имеешь права требовать счастья. А вот стремиться к счастью, это значит, что ты, тебя не должны запрещать работать, покупать дом, становиться богатеем, становиться олигархом. Вот тебе все это не должны запрещать. Это твое стремление к счастью. Такая американская модель. Еще раз я прекрасно понимаю, что концепция прав человека очень узкая, очень ограниченная и не решает очень многих важнейших вопросов современности. И если мы говорим, я, кстати, если вы помните, даже чуть-чуть про это коснулся, вопрос неравенства, неравенства стран, роста неравенства, там, вот мы сейчас говорим, что 1% населения контролирует чуть не 80% э, капитала, прекрасная книга, недавно вышедшая «Капитал в 21 веке», э, когда опять рост капитала быстрее, чем рост эм, заработка среднего класса, который зарабатывает своим трудом, своим умом и руками. Да, это, это, это очень серьезная глобальная проблема, новая. В конце 20 века казалось, что вроде бы все начало выравниваться, а потом раз в 21 веке. И снова неравенство стало только увеличиваться. И, и начало закрепляться, в том числе институционально. Да, это колоссальная проблема. И я думаю, что это уже не про права человека, это про что-то совершенно другое. Нужна новая глобальная концепция, а, я не знаю какая, которая в себя включит, безусловно, ну вот смотри, а, есть уже, да? А, как называется? А? Коммунизм? Ох, как-то как, -то, как -то мне боязно сразу стало. Нет, есть, например, сейчас вот эта концепция ОНовская устойчивого развития, с которой, кстати, белорусские власти как с писаной торбой носятся. Причем только Беларусь. Вот, вот в соседних странах, спроси в Украине, а, концепция устойчивого развития кто, где, кто. То есть что-то совершенно в России никто не знает про нее. Вообще нигде никто не знает, кроме вот, вот Беларусь просто теперь стала столицей. Вот, правда, сюда все ездят, ну, все, вот, все ОНовские ну, чиновники именно по поводу устойчивого развития. Там 19 всех этих показателей, включая все экономические. Я боюсь, что нет. Но как решать те проблемы, о которых вы говорите, я не знаю. Вот честно. Опять же, для меня это совершенно открытый вопрос. И я им не занимаюсь только по одной простой причине. У меня, а, не хватает на это силы времени, и, б, по большому счету, меня никто не спрашивает. я имею в виду, не было никаких а, крупных международных каких-то институтов, которые бы сказали, а вот скажи, вот если ты скажешь, мы с тобой хотя бы поговорим. Не просто ты там, не знаю, поболтаешь там в своем кругу, да, а вот ну, правда послушаем, давай вот вместе просуждаем, что может. Я бы не отказался, да, но так как я, к сожалению, не обладаю вот таким рангом, да, я просто не трачу на это свое время. Но не потому, что я не считаю это важным. Может быть, даже это более важно, чем права человека. Просто что делать с правами человека, я понимаю. Я этим занимаюсь больше 30 лет. Вот я этим начал еще заниматься там, юным студентом. Значит, э, у меня был даже период такой, ну, в Советском Союзе. У меня стаж, три года подпольного стажа. Для меня права человека это очень древняя вещь, которой я занимаюсь всю свою жизнь. Но, а, а вот этим я не знаю, как заниматься. Вот. И поэтому мне ужасно интересно, когда находятся люди, которые мне начинают что-то на чем рассказывать, какие-то модели, что-то еще. Там, я очень часто, у меня, кстати, среди моих друзей есть достаточно много, много новых левых, то есть они мне какие-то новые эти концепции рассказывают. Ну да, я слушаю с удовольствием. Пока я не услышал ничего, чтобы мне показалось устойчивым успешной моделью, которая правда решит эти проблемы. Так же, как у меня вызывает там сложное очень чувство либертарианства. Вот, в таком чистом виде. То есть противоположная вещь. Да? Вот. Короче, все эти модели пока, пока мне не кажутся эффективными. Но э, моделировать надо дальше, конечно. Я правильно понимаю, текущая модель э, простая не работает? Нет. То, что предлагает другие, не работает, ничего не работает? Ну, я не, давайте так. Смотрите, я думаю, что ряд моделей в старой Европе работает, но именно в силу истории. Работает ли модель у такого ограниченного гос, почти что госкапитализма в Северной Европе? В общем, работает неплохо. Обеспечивает ли она благосостояние в Скандинавии? Обеспечивает. Но при этом мы должны понимать, что, например, запасы нефти в Норвегии на единицу населения, на единицу населения намного больше, чем в России. На единицу населения не по объему, да, что это, это все-таки довольно уникальные явления, ну, эти страны, где живет очень мало людей, и они сумели э, достаточно, ну, как бы обеспечить благосостояние на много-много лет, или там Швейцария, кто-то еще. Понимаете? То есть, когда я говорю не работают, я не имею в виду, что их невозможно вот взять прямо сейчас, перенести куда-то, да? Вот взять швейцарскую модель и перенести в Кыргызстан. Не получится. Или взять шведскую модель, перенести в Египет. Не получится. То есть я только про модели, которые можно прям вот перетащить и включить. То есть там, работает ли в Швеции шведская модель? Работает. А работает ли она в Казахстане? Нет, не работает. Или в Беларуси. То есть я сейчас только про одну. Да? Все попытки, или давайте так скажем, практически все попытки, вот просто перенесение моделей вот таких, они, в общем, ну, не показали свои Точно так же, как и мы, мы смотрим, что, например, экономически Центральная Европа Э, ну, стала довольно успешной, а с точки зрения идеологии мы видим, что процессы в Венгрии, Польше и Чехии, э, в отличие, кстати, от прекрасной Словакии, процессы довольно сложные. Австрия. А? Австрия. Австрия, да, да, вот Австрия. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я? То есть, я не к тому, что все плохо. Э, где-то все неплохо. Не, просто о том, что как бы, когда признаем, что все это плохо, да, как бы немножко удаляет нам, собственно говоря, что делать. Правильно. То есть, да, мы, мы можем говорить, там, можем заниматься конкретно там лечением симптомов, да, там, давать угу, аспирин угу. подкидывать и прочее. Да-да-да. Но и говоришь, ну как бы, ну извините, болезнь невылечима, ну как бы, ну угу. будем аспирин давать. А ну, это же не отвечает на вопрос, куда двигаться. Чем нет, не отвечает. Такие вот, как бы, это пассив, очень пассивное в какой-то смысле том числе это пассивная позиция, это не... В смысле? Пассивная позиция признать, что современные модели не работают, вообще вот признать не, это честно? Вообще не, ну, в том числе, нет, ну, все же признать, Нет, нет, никто это не ну, признает. Ну ладно, хорошо, интеллектуалы, которые там вот этим занимаются. Я, mm-hmm. я сомневаюсь, что, допустим, в том же Зелоне считают, что у них там все работает. Начихать просто. Им просто на это начихать. А политики современной Европы мыслят электоральными циклами. Дело не в том, что они об этом не задумываются. Они просто на это нет времени и сил. Они как Скарлетт это самое. Не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра. То есть проблема в том, что сегодня у них э, избирательные проблемы, да, а не видение будущего. Давайте так, а, если вы сейчас намекаете на то, что, э, вот, например, когда, сейчас скажу длинную фразу, а потом еще раз вернусь к вопросу. А, когда я читаю свой большой полутора ну, семинар «Базовый курс по правам человека», очень многие люди потом говорят – слушай, вот есть у Кармики знаменитая книга «Как э, перестать беспокоиться и начать жить». Твой семинар, похоже, называется «Как перестать жить и начать беспокоиться». Так вот, все мои семинары и лекции действительно про то, как перестать жить и начать беспокоиться. С моей точки зрения, у нас есть колоссальный предмет для беспокойства, и с моей точки зрения нету серьезных, ну скажем так, которым бы мы доверяли центров, хотя бы попытки решения этих. То есть если мы думаем, что где-то Какие-то интеллектуалы сидят в Сорбонне или в римском клубе, где-то еще, и не знают ответ. Я вас разочарую, не знают. Никто не знает. И это очень сильное разочарование. Знаете, э, по поводу в том числе расизма, такой маленький... Да, так вот, если вы как вы скажете, что э, вы, Андрей, в общем, э, как это, хотите, чтобы мы, э, не давая никаких ответов и задавая каверзные вопросы, хотите, чтобы мы перестали нормально жить и начали беспокоиться? Ответ – да, я именно этого и добиваюсь. То есть, то есть это моя цель. Это правда. Она такая, знаете, невротическая и антитерапевтическая. Ну да, вот, это правда. Я этого не скрываю. Вот, э, сейчас мы вернемся к этому. Маленький, но ну, не анекдот, а история из реальной жизни. В том числе про это. А, значит, э, Чечня, вторая чеченская, по-моему, 2001 год, и одна моя очень э, старинная подруга, в том числе она потом стала очень известной правозащитницей, специально тем не менее называю фамилию, э, работает миссии Московской хельсинской группы по Чечне, Северокавказу. Ну и регулярно там в Чечне невозможно было в этот момент находиться, надо было въезжать со стороны Ингушетии, ну и возвращаться куда-то, ну, потому что там просто война идет, да, там невозможно находиться. Вот. А когда ты въезжаешь, у тебя шофер, ну, водитель, которого ты нанял, да, то вообще с водителем в горячих точках надо находиться в очень хороших отношениях. Ну, потому что от него просто твоя жизнь зависит. Потому что от его любого подмигивания на, на КПП просто зависит тебе жить или умереть. Поэтому ну, просто вот контакт, к сожалению, с водителем нужно устанавливать хороший. Нравится тебе он, не нравится, но вы с ним должны быть в хорошем контакте. Иначе просто тебе жопа. Вот. И вот она, значит, едет, и вот она еще в таком платочке, там не очень видно, что у нее не славянская внешность. Но какая не славянская, непонятно, говорит она э, по-русски без акцента, то есть непонятно, кто она, что она, возможно, с Кавказа тоже. Неважно. И вот, значит, они едут, и вдруг он спрашивает, а вы знаете, почему вся вот эта война-то но ну, она, естественно, ну, она же не будет сейчас <laughs> излагать все эти теории, значит, политологически. Да, ну, на всякий случай, нет, не знаю. А он такой гуш, значит, с акцентом. А случилось она вот почему. в далекой-далекой Америке, на высокой-высокой горе Синай, сидят мудрецы. И вот эти мудрецы эту войну и придумали. Ну и, соответственно, моя знакомая как человек такой европейский, рациональный, она думает, ну сейчас она не то чтобы посрамит, но попытается логически как-то значит, что-то там обосновать. И она говорит, «А вот скажите, а вот зачем мудрецам в далекой-далекой Америке, на высокой-высокой горе Синай, мудрецам, которые правят миром, зачем маленькая Чечня, вот маленькая на карте, ну, вот реально крошечная, там ничего нет, на самом деле там нефти уже давно нет, ничего там нет, зачем? И ответ истинно восточного человека посрамляет всю нашу западную логику нафиг. Почему я люблю эту историю? на то они мудрецы, что нам неведомо. я могу сказать, что с моей точки зрения их там еще и нету. Понимаете, не только мы не знаем, почему они сделали, а еще их там и нету на этой высокой-высокой горе Синай, вот этих самых мудрецов. И э, это, конечно, такой смех сквозь слезы, но я действительно не знаю. Э, то есть, знаете, я могу сказать, что сейчас есть один человек, Э, по поводу которого мне интересно, что он говорит про будущее. Всего один. После того, как Стив Джобс умер, у меня остался один. Илон Маск. Никакой не интеллектуал, ни разу. Никакой не, не Принстонский университет, не Стэнфордский, никакой. Вот такой предприниматель-провидец. Вот, вот, вот что он скажет, мне интересно. Все остальное я не знаю, где кто о чем думает. ЦРУ о чем-то думает, ФБР о чем-то думает, КГБ о чем-то думает. Я не знаю, кто о чем-то я не знаю, где они думают, чем они думают. Но вот то, что думает Илон Маск, мне интересно, я вижу, что он думает. А вот что думают о будущем другие, я не знаю. Все, что я читаю в ООНовских документах, ну это тошнотворная, э, как это, тошнотворная правильная благоглупость. Понимаете, там все правильно, но это тошнотворная благоглупость. И она очень такая скучная. То есть там нет ничего правительского, там нет ни одной такой, нет, понимаете, все идеи светлые, но они все на уровне того, что вот стол, вот, чтобы он не пачкался, желательно еще там покрыть какой-то пленкой. Да, конечно, это прекрасно, но это не решит вопрос в том, что тысячи детей вообще без столов и не могут вообще учиться в школу. То есть ваша идея, что надо стол покрыть пленкой, отличная, гениальная, но из нее ничего не следует. Она неприменима, там, допустим, в Африке южнее Сахары. А, а других идей нет. То есть они все правильные. Когда я говорю, модели не работают, не ну, в смысле глупые люди предлагают плохие решения. Умные люди предлагают неплохие решения. Просто они почему-то не работают в современном мире. Вот в этом проблема. Почему они не работают, я не знаю. То есть вот по отношению, например, к каким-то территориям, где я много бываю, я могу сказать, почему эти модели не работают. Э, к тем территориям, где я не бываю, я ничего не понимаю. Вот просто ничего не понимаю совсем. Я был только два раза в ЮАР. Вообще на континенте, ну, по правозащитным а, на континенте не был ни разу, даже в Египте не был, то есть даже в Северной Африке не был. Вообще не представляю, что там происходит. То есть настолько не специалист по Африке, что просто, так же, как в Южной Азии никогда нет. Не представляю, что там происходит. Ни Бангладеш, ни Таиланд, ни Ян, ничего не понимаю. Вот. Э, интересно, наверное, интересно, но я вряд ли что-то разумное скажу. Понимаете, если, то есть, смотрите, если вы говорите, что позиция а, типа все плохо, а, я все раскритиковал, но не знаю правильного ответа, эта позиция э, не очень хорошая, я могу готов с вами согласиться, наверное, не очень хорошая. А я не знаю, что с ней делать. Да, если я не вижу правильных ответов, а, я должен либо заткнуться, то есть условно не согласен возражай, возражаешь предлагай. А я не уверен, что если ты возражаешь, обязан предложить. То есть иногда очень ну, большие открытия совершают люди, которые всего лишь возражали тому, что предлагалось. И не знали ответ. Ну не знали, а другие находили ответ. Вот, видимо, я не принадлежу к тем людям, которые, как Илон Маск, готовы предложить ответ. Мне Господь не дал такого мозга, такого, такого провидения. Но то, что что-то не работает, я вижу. И мне моего аналитического интеллекта хватает все это, ну, как это раскрыть, да, проанализировать и понять, а, что это не работает. Вот. Ну, до конца, наверное, многих механизмов я тоже не понимаю. Ну вот, я поэтому вас, конечно, совершенно не успокоил, <laughs> только расстроил, но я ничего другого сделать не могу. То есть дело в том, что я действительно так живу и так мыслю. То есть это не... Ну, короче, это не заученная такая реприза, да, это я действительно, ну, то есть вот как я сейчас с вами разговариваю, в смысле, со всем залом, да, я регулярно так разговариваю в своем офисе с нашими коллегами, там, например, в своем Воронежском доме прав человека, я сам вообще родом из небольшого провинциального города. То есть э, это не, то есть это плод моих ежедневных размышлений, а не э, каких-то вот таких вот публичных э, заявок. Вот. И да, мне, например, очень грустно от того, что я не знаю ответов, и от того, что я не знаю тех, кто знает ответы. Вот просто их не знаю. Не лично не знаю, не там э, через пять рукопожатий не знаю. Ну вот как-то так. Я думаю, что вообще уже прям времени ужасно много, да? Уже прям дико много пора уже завершать, да? Да, наверное, я... Ну, мы можем завершить официальную часть, а если там, я никуда не... Да. Ну, прям вот немедленно там. Да, я бы хотел бы даже завершить а сейчас, наверное, попробовать завершить э, официальную часть. Я хотел бы сказать э, огромное спасибо, я хотел бы поблагодарить Андрея за то, что удалось найти время и приехать для того, чтобы... А, мне кажется, очень важные вещи, которые были сказаны, это о том, что ну, ответы надо находить, но ответы сложно находить, когда не задаются вопросы. Например, э, у меня часто складывается впечатление, что Беларусь ну, в публичном пространстве да, живет в реально пузыре каком-то по целому ряду вопросов, которые касаются экономики, миграции, всего, да, и прав человека в том числе. Э, и в связи с и из-за этого отсутствуют исследования, да, не пишутся работы какие-то, э, они не находят признания, и в том числе отсутствуют публичные дискуссии на эти темы, что могло бы способствовать, да, находить ответы и пытаться как-то разрабатывать, ну, находить э, решение на нашем хотя бы ну, локальном уровне, может быть, предлагать кому-то э, решать таким способом mm -hmm. проблемы. Э, и, э, Я сейчас прокомментирую, что да. написал. Э, да, наверное, ну, прокомментирую, я буду говорить. А это мой твиттер, куда я иногда что-нибудь пишу. Дело в том, что как человек, который не умеет ничего писать, то 40 символов для меня как раз идеальный вариант. Больше я просто, я вот, например, в Facebook ничего не пишу, потому что там много надо, там много букв, я не читать не могу, не писать, там просто вот столом пост из там, одного абзаца читаю. Вот. Но в Фейсбуке зато я отвечаю в личку. Вот. Единственное, я сразу могу сказать, что если вы попытаетесь, ну я вот тут написал, как я там выгляжу, Андрей Юров, э, через точку 700, ну это просто, чтобы найти именно меня, там несколько Андреев Юровых. Я могу только одно сказать, что если вы э, попытаетесь меня просто зафрендить, я вам точно не отвечу, потому что у меня там человек 700 ждет одобрения. Мне нужно обязательно писать в личку. То есть, Андрей, вот я была или я был вот на вашей лекции, мне интересно там с вами как-то продолжить коммуникацию. Тогда я точно отвечу. Если мне не написать, я никак не смогу ответить, потому что просто незнакомых людей я никогда не одобряю. Это очень жесткий принцип безопасности. Причем не моей, а других. Ну, потому что я занимаюсь довольно сложным делом, иногда в горячих точках, и для меня это вопрос просто безопасности.